нэр гаргаж чаддаг. Болохоор нь болов. Зүгээр зөв хамт орё. За. Big Big Family эхэлж байна. За тэгээ манай зураг авалтын баг а Улаанбаатар хотынхоо яг төв цэг дээр нэгэн сонирхолтой хүнтэй уулзахаар ирээд байна тий. Хин блэ? Маш их хүлээсэн хүн байгаа. Олон мессеж ирж санал тавьсан хүн байгаа. Өнөөдөр их чухал юм ярина. Юу вэ гэхээр а нэг юмыг ажиглаж харсан л да. Big Big Family бол хүүхдийн хүмүүжил ярьдаг байгаа. Тэгээ хүүхдийн хүмүүжилд бол за мэдээж хамгийн том нөлөөлдөг хүмүүс бол мэдээж аав ээж нь а дээрэс нь боловсрол олж байгаа багш нь а тэгээд 21-р зуунд хүүхдийн хүмүүжил бас нэг хамгийн том нөлөөлдөг зүйл нь болохоор энэ техник технологи хүүхдийн хүмүүжилд бол маш том нөлөөлдөг болсон байна. Тэгэхээр энэний талаар хин сайн ярьж болох вэ гэдэг Гэтэ нэгэн сайн хайсны эцэст энэний талаар нэг тулд бидэнд ярих нэг хүнийг олсон байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн Big Big Family-гээр болоод техник технологи хүүхдүүд таны өрөө хөвгтөд хүмүүжилд яаж нөлөөлж ийн тэрийг яаж зөвөр нөлөөлүүлж чадах вэ талаар ярилцах байна. За сайн уу? Хевлийн бах хурал шиг явж байгаа зү. Баярлалаа. Манай ECC гэдэг Болсондын контент бүтээчнэрээс нэг юм. Аа. Ямар хэл зааж байгаа вэ? Самсэл зааж байна. Аа. Яасаа. Но өрөө өгөө тэнд хилээ тавьчихсан байж тээ. Шууд шаа. Гэхдээ эдгээр эдгээр надаар тоглоод байгаа. Аа. Одоо чи жорл руу орох юм бол гараа угааснаа шүү дээ. За хаана яг setup хийх вэ? Яг бодлоо нэг хийх. За чи доотлын өрөөг нэг харчих болох. Тэгээ. Байж байгаа би та хоёрт нэрээ кофе авсан шүү. Та суугаа. Яг яг суугаад яахаараа 30 дөр. Тийм. Баярлалаа. За ингээд баярсах ахыхаа яг офсын бүр яг дэлхийн голд нь бид ингээд суугаад ярилцахад бэлэн болоод байна. А тэгээ хүмүүс ингээд баяр сайхан гэхээр ямар гэхээр лендимен гэл тэгээд ер нь лендимен гэдэг бол таны баг овог болцсон юм шүү те. Тэгэхээр яг жинхнээсээ таны яг овог нэр яг хин юм бэ том. Володиогийн баяр сайхан. Аа тийм. Э, хүмүүс дээрээ хэлэнгүүт чи оо чи Орс юм уу гээл тэгээд. Яг тухайд нөгөө өмнө бизнес нэтворкийг хийдэг байхад нөгөө бизийн баяр сайхан гэдэг амар хэрдэг байсан байна. Оин чи нөгөө бизийн баяр сайхан шүү дээ. Тэгээд дараа нь ленди гэдэг болчих. Лендийн баяр сайхан бол. Одоо утахгүй тэгээд томьёогийн баяр сайхан. Томьёогийн баяр сайхан болох гэдэг тийм. За тэгээ өнөөдөр бол түрүүнд бид нар хэлсэн байгаа маш чухал сэдвээр ярилцсан. Аа тэгээд тэр тэр сэдв рүүгээ орхосоо өмнө эхлээд таны өөрийн хүмүүжлийн талаар эхлээд нэг цусгаан ярмаар байна. Та гэр бүлийн хүмүүжил те жоохон бахта аав ээжээсээ одоо яг ингээд санаж хахад хамгийн том хүмүүжил яг юу авсан бэ? Тэрийг та нэг товчхон хэлээч. Би чинь нэг доромтын хөхт шүү дээ. Тэгээд доромтод бид нар чинь ээж автагаа нийлээд тэгээд долуулаа. Тэгээд нийтдээ өсүүлээ заяа. Тэгээд дээр нэмээд нэг хамаатны хөхтүүд ирээд хоног. Ингээд 10 хэдүүлээ бужигнаал нэг өрөөнд ингээд өссөн байхгүй. Тэнгүү чинь ээж аав чинь төрийн ажилтан тухайн үедээ нөгөө цагуурт ажилладаг болохоор тэр 10 хэдэн хүүхдэд анхаарал хандуулж чадахгүй шүү дээ. Тэнгүүч нь ямар ч байсан тэднийг үлсгэчихгүй шиг те хоолыг нөгөө л явж идэг. Тэгээ бид нар чи өөрсдөө ингээд бие даагаал нэг юм аа би энэ сургуульд ормоор байна, тэр сургуульд ормоор. Окей тэгвэл өөрөө явна л үсттэй те өөрөө очиод багштайгаа уулзмуулц гээд. Тэг нэг юм багаас маань биднийг нэг юм Би даасан. Би даалгуулад өөрөөр нь ингээ явуулсан. Тэгээд 7 6 дугаар анги мангда. За би сум руу явлаа шүү, хөдөө явлаа шүү. Яг чам миний хүүх хэн оо нэг юм олимпиад олимпиадтай гэсэн ингээ. Тэгээд яваад ирсэн. Тэгээ шүн бүр аавар ингээд нөгөө унаанаас байгаа шүн гертэ хаалгаа тагшаад орж ихээр оо миний үе ирсэн үү гэж аах. Тэгээд би ирсэн юм юу диплом авчлаа. Юу баярын бичиг авчлаа гэсэн. Оо баяр үргийн миний үнсчээ тэгээд маргааш өглөө ажилтаа юм чи яах юм. Би өөр гизэл ингээл баг ингээл баг 24 48 гард ингээд амар их ажилтаа байсан би сандыг. Тэгэл багт маань аам аам маань өнгөрцөн. Тэгэнгүүт чинь ингээд ээж ганцаараа тэр олон хүүхдэд олон гоч нь илүү их нөгөө за миний хүүхдүүд өөрсдөө л хичээгээрээ өөрсдөө л хичээгээрээ гэл те. Тэгэл ямар нэг юм хийлээ гэнгүүт чинь өөдөөс ердөө эсэргүүцдэггүй. Тэгэл миний хувь зөвл гэж бодож ивэл хий хийгээл. Тэгэл ингээд тэр бие даах чадвар те өөрөө өөрийгөө дайчлах чадварыг ингээд ингээд бүр ингээ байглаасаа цаанаасаа нөхцөл байдал нь ингээд өгөөд тэгээд тэрийг л би аягүй сайн сурсан байх гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр хинч надаа одоо үед хинч надад чиглүүлэхгүй заахгүй тий би ингээ ямар ч үс ингээд ингээд өөрөө л болгох юм байна. Нэг юм бурхны гарч гэдэг юм уу эсвэл хин нэгэн мундаг ах сайн ах ирж ирээ тий ингээд тусалчихгүй маань гэдэг тэр мэдрэмжийг авсан юм бол ер нь манай үеийнхэн баг бүгдээрээ тийм байх гэж бодоод байгаа их хинхэн. Аа тэгвэл ээж аав бүгдээрээ завгүй. Тэгэхээр би даах чадварыг ингээд багаас нь авцсан байгаа. Нэгдүгээрт нь тий. Хоёрдугаарт нь нэг юм survival гэж яддаг шүү дээ. Амьд үлдэх тийм нэг юм тэмцэл тэмцэх тэмцэх чадвар. Тэр чинь ягаад гэвэл ингээл чи ингээл хоолтой хоолгүй ингээл зөндөө өдрүүд байгаа шүү дээ. Тэнгүү чинь тэр чи одоо яах вэ гэхээр нөгөө хүүхд чинь яаж иж байгаа л амьд үлдэн шүү дээ. Mm. Тэгэл найзуудтайгаа тоглож моглоал тий. Mm. Тэгэл ах мат маматны дэ очиод нэг юм хоолонд эргүүлээл тий. Ингээд амьдрэлчихгээ. Тэгээд зохицуулах гал тэр мэдрэмж чинь бас явандаа нөгөө ингээд ямар нэг өршөлтөөнд орохоор ингээд за би ингээд яачи тий. Ингээд ямар ч хэсэн гараад ирчихье гэдэг нэг юм бас нэг юм тэмцэгч чанар байгаад тах шиг. Тэгэхээр энэ хоёрыг л би багынхаа гэр бүлийн хүмүүжлээс тэ тэр орчноос би авсан байх л гэж бодоод байдаг шүү дээ. Энчнээс ингээ ажиглахаар надад нэг ийм ажиглагдсан байхгүй. Одоо ингээд та бол яг яг тэрний бас яг бодит жишээ байна л да. Яг ингээ багаасаа би даасан тий тэмцэх тэм чадвартай. А тэгтэл багаасаа ээж авахын хяналтанд ор байнг одоо тий нөгөө Орсын нөгөө юу яд нь шүү дээ. Нөгөө Вовкогийн өнгөө шиг тий ингээд байнга ээж аваараа бүх юма хэлүүлдэг усуд одоо ингээд насанд хүрэхээрээ илүү их тийм нэг бурхан шашинаар ингээд ээж аав нь ингээд явуулсан учраас дараагийн тэр нөгөө нэг ингээд юу нэг ингээд нэг бурханд итгэх итгэл ямар нэгэн мухар сүсгээр ингээд амьдралаа бүх юм ингээд авч явах гад ингээд те тэр энэ би багасаа би дагаж чадварсан зөвхөн өөрөө өөртөө итгэдэг усууд нь тийм ямар нэгэн шашин шүтдэг тийм юм байхгүй байгаа ч юм шиг зөвхөн өөрөө л амьдралаа болгон өөрөө өөртөө итгэх тэр чадвар нь илүү байгаад байгаа юм шиг санагдав. Мухар сүсгэл юм байна л да. Тэр нөгөө онгон дээр болохоор тэгсэн байгаа байхгүй юу? Э, хүүхэд нь гаднаас орж ирээд гадаа тоглолтсон чи ээж нь ирээд вовка чи биш гэрте ор гэдгсэн чинь яасан ээж би даарцсан уу гэсэн чи үгүй чи өлсөж чинь гэдэг. <laughs> Бүх юм ээж бүр мэддэг. Бүх нүүргөө мэдгүй тийм. Тэгэхээр яг тийгээд хүмүүцсэн усууд илүү их нөгөө нэг одоо ээж аавын гэрээсээ гарахаараа ямар нэгэн хүнээр л одоо ямар нэг ямаар заалах гэдэг ангуч нөгөө мухар сүсэг ч юм уу бурхны нэг тийм юмрууд төлхөө ороод байгаа юм шиг надаа зүгээр ажиглагдсан шүү. Тэрэн дээр тэр болохоор саяны хул амир нөгөө экстрим төлн юм байна шүү дээ, тий. Манайдийнх нь болохоор илүү нөгөө ингээд өр өөртөө итгэх чаддаг. Тий, ингээд хоёр өөр төлөв болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яалчгүй ингээд их тэр хүмүүжил эцэгхийн оролцоо гэр бүлийн орчин мөрчин шууд 100% нөлөөлж эхэлж байгаа байхгүй тий. Инж байж болохгүй, инж байж болохгүй тий. Гэхдээ аль нь байх хэвээр мэдээж хүүхэд өөрөө бие дааж өөрийгөө юу хүсэж байгаа, юу мэдэрч байгаа, яагаад болохгүй байгаа гэдгийг ингээд ойлгоод тэрийг илэрхийлдэг байх хэвээр тэрэнд нь ээж аав нь реакц үзүүлээд болж юм болохгүй байна. Тийм ингээд нөгөө юу гэдэг чинь ингээд хамтран ярилцах сонголт өгч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү маягаар нөгөө түрүүний Вовкагийн оноо дээр миний юу өс чинь яа чи гэрээ би өс чинь мөн чи гэдэг ядаж эхлээс сонсох хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр тэгхгүйгээр наа чинь бол амар экстрим да. Манайд нь бол наа Вовкагийн оноогоор би байсан бол дахин нь шүү дээ. Би ормоор анаа гэсэн юу удаа гэр тоол авахгүй цаашаа Тэгээ өсөөд нь штэ бид жинхтэй цаашаа явчих. Гэр тоо байхгүй юм. Э, Өөрөө олон аагаараа найз нөхдөйгөө одоо гэрт нь орчих шиг тэгээ. Йоо арай л сайд өнгөө ярьчих. Одоо бас нэг ийм асуух гэсэн юм. Аа та гадаад сургуульд төгссөн тий. Тэгэхээр Туркэд төгсөө тэгээд ингээд цаашаа ингээд яваад тэгэхээр тэндээс ямар хүмүүжил олж авбаа гэрээсээ олж аваагүй Монголын локейшнээс олж аваагүй ямар хүмүүжлийг ямар ямиг сурж биендээ шингээж авбаа тэрийг та нар хэлээч за би чи ингээ тэгээ нөгөө хөдөө яж хаад азар нөгөө Монтүрк рүү ирээд тэгээ Монтүркт нөгөө 3 жил дотор байрны амьдрын штэ тэгэхээр ингээ вакуумчсан орчсон амар цэвэрхэн орчсон цай тэр нөгөө түрк багш нартайгаа ангийнхантайгаа ингээл амьдарч байгаа штэ тэгэл тэндээс л одоо юу гэдэг нөгөө бүр ингээд яг ингээд бүр хүн юм суугаад нэг юм ингээд үнхээр ард нь гараагүй л яг сууд юм байна. Суухгүй бол одоо би төрлөхөөсөө ухаантай төрсөн тий. Би төрлөхөөсөө мондаг, би ингээд амар хурдан сэтгэдэг, би юу гэдэг чи авиастай гэдэг тэр ави нөгөө төрөлхийн шин чанар чинь угаасаа чамааг урт хугацаанд амжилтанд хүрэхэд ямар ч хэрэггүй байна гэдгийг ойлгож эхэлж байгаа байхгүй. Тэр үл нэг амар том фактор биш заяа. Тэрний оронд яах вэ гэхээр нөгөө хүн чинь өдөр хичээлдээ явлаа дотор байранда ирлээ. Үнэхээр суугаад өнөөдөр чи 500 өгүүлбэрийг Үнэхээр англиар ингээд 500 өгүүлбэр ингээд цохоогоод бичихгүй юм бол чиний англи хэл сайжрахгүй. Тэрнээс одоо юу гэдэг ингээд энэ тентхийн хотлаа амин ойр зургийн хийгээд нэг англи хэлээ сайжруулна би мундаг болно. Одоо бид нэг чинь жагсаадаг байлээ шүү дээ төрөх сургууль дээр. Тэгээд тэр жагсаангууч нь доор орчин. Тэгэхээр би энэ энэ дундаасаа би яаж хоёр хүүхдийн дээр гараад ингэхүү гэдэг чинь зүгээр л авьяастай ямар ч холбоогүй байхгүй. Зүгээр хичээл хичээл сэтгэл. Тэгээд тэрийг нөгөө багш нар ингээд чи суу чи суу чи суу гэдэг ингээд дотор байл зүгээр суулгахгүй ингээд тэнгуч нь би тэндээс тэр ингээд амар хичээх хэстэй байна те. Би хийгээл яваа сайжирч болд юм байна. Хийхгүй сайжрахгүй маань те. Тэрнээс үл хийгээл явах хэстэй маань те. Тэгээд би хэдий чинээ цаг зарцуулна төдий чинээ би нөгөө хүүхдийн жагсаалтнаас нэг дээш яв, нэг дээш яв, нэг дээш яв. Тэгээд би оргилдны өрхийн тулд амар хичээхстэй гэдгийг л ойлгож байгаа байхгүй. Тэгээд азар бас Турк руу нөгөө засгийн газрын тэтгэлгээр явцсан. Тэгээд Туркэд очиод тэр чинь ингээд бүр анхудаа далаа малаа үзээ шокнд орж байгаа юм чи тийм. Тэгээ нөгөө Турк үндэстэн чи амар гоо ингээд нэг ийглэр цайлган гэр бүлсийг. Тэгээ би чи нөгөө шууд очингуудаа нөгөө э, Турк айлд найл амьдрий явцсан. Тэгм чи нөгөө Турк хүмүүсийн амар гоё дотн нэг юм найрсаг чанар манар тий тэр мэрийг амар э, ингээл ойлгоал тэгэл 6 жил бараг 7 жил Туркт амьдсан байхгүй. Тэгэл тэр хугацаанд би ингээд амар гоо ингээд амьдралаас гоё таашаал авах хэрэгтэй юм гэдэг аюусаа ойлгож байгаа байхгүй. Яг нь мэдээж амар хэцүү зундаа ингээд зөөгч мөхцөйгээл ажиллаа явж байгаа л да. Гэхдээ буцаад нөгөө талаараа өө ин чи ингээд гоё те далаа байна, нар байна, те гоё хоол байна, гоё найз нь хөрлөл байна, те. Тэг ингээд э, амар гоё ингээд нүүлээ э, гэр бүлсийг дотн харилцаатай хүмүүс байна. Тэнгүүчнийх гоё ингээд гэртэй байгаа юм шиг ингээд. Тэгээ ингээд гоё enjoy гээ төркөч бас ингээд бас өөрийнхөө юунд дуртай заяа гоё ингээд нөгөө юугаа тавьчаа далайн эрэг дээрээ суугаад дуу гадуулаад тэгээд амараа болж байгаа хүмүүс хоо ернөө тий. Эсвэл нөгөө 20 морин болонгоч бүжиглээл гэж. Тэгэл тэр хугацаанд яг хичээлээ хийн ажиллана гэхдээ гисэн ч гэсэн нэг юм надад үлдсэн юм болохоор аа би бас нэг амьдралыг амар гоо ингээд enjoy хийх юм байна. Амьдрал гэдэг чинь нөгөө би багтаа үзсэн нөгөө тэмцэл биш юм байна тий. Би ингээд байнгын тэмцэж явах хэвээр юм зүйл биш. Энд чинь ингээд гоё гоё ертөнц байна, гоё Тэ ингээд биднэрт ингээд тэр үчин түркч аяг бурхан ярдэн штэ. Тэгээ бурханаас бидэрт ийм гоё бэлэг өгсөн юм байна штэ тий. Тэгэхээр би энийг нас ингээд гоё enjoy хийх юм. Тэгээ эхнэр мэхнэртэй дурлаа тэнцээ чинь дуртай. <laughs> Бараг жил гарan 2 жил гарan зүгээр л ийм дурлалын ингээд ийм нөгөө тарих барих чи зүгээр л ийм зүгээр романс гэсэн шүү дээ. Тэгээ яаж ах чинь орчин гоё ном ногоон те ингээл ингээл хоёлоо шууд далаа иргэр очиод тийшээ очиод бүр ингээ яг нэг тийм ингээд өө би ингээл багасаа амар хэцүү өссөн гэсэн ингээл бас амьдрал чинь гоё гэдэг юм ш. Тэгэхээр би би тэмцэх хэвээр гэхдээ бас би одоо байгаадаа би сэтгэл хангалттай гэдэг би enjoy хийх хэвээр байна гэдэг юм. А мэдээж тэр хийх ёстой юм уу хийж байгаа шүү. Нөгөө амар хичээгээл сургуулаа төгсөөл Стамбулд ажилд ороод те. Ингээл ажил олохын төлөө бараг 100 гаруй компани руу ингээл мэйл хийгээл зүгээр л ингээл Стамбулдх софтверийн компаниуд гэдэг Google-ээр сөрч хийж байгаа л тэгэл вебсайт руу н ороод нөгөө контактын листийг наваад би ингээд юм байгаа сургууль төгсөж байгаа танад ажиллана гэсэн гээд. Дүнгээ ингээд байнгын хичээж байгаа юм чинь. Гэхдээ амьдрал дан тэмцэл биш хүн бас enjoy хийхтэй биднэрт гоё юм Монголдоо ч гэсэн одоо ингээд гоё айгүй гоё амьдрах боломж байгаа байхгүй. Заавал мөнгөтэй биш те одоо гараал туулын иргэдээр гоё юм хийж болж юм те салхинд гарч болж ийн эсвэл гоё тэгээ найс нөхдөйгөө хөвжөлж болж ийн тэгэхээр энийгээ бас ингээд мартаж болохгүй мэн шүү гэдэг. Аа. За одоо минь яриа. За одоо одоо ингэ яриад явуул баярсгаахын бэкграундаас ингэ ярих асуух юм зөндөө байгаа. Тэгээ нөө нэг нэвтрүүлгийн маань гол зорилго нь хүүхдийн хүмүүжлэг бас тэлхүү ярих шаардлагатай байгаа учраас одоо тэгвэл та Одоо энэ бүх зүйлийг ингээд сурч мэдээд ээж аваасаа тий ээж аваасаа би энэ чингэлээ улс орнуудаас энэ доолн зүйлийг үзэж харлаа. Эргээд одоо өөрийнхөө хүүхэд дээр яг ямар зорилго одоо хүмүүжлийн концепттэй амьдарч байна тий. Юу амар концепцгээд ах юм байхгүй гэдэг гэхдээ бас тодорхой хэмжээнд бит хоёр хоорондоо их нэртэйгээ хоёлаа ярьж хагаад за ийм ийм ийм шин чанаруудыг суулгацсан байхад хүүхдүүд маань ингээ өөрсдөө бие дагаа цаашаа явчих юм байна гэдэг аахгүй. Тэгэхээр яг мэдээж нөгөө нэгдүгээр нөгөө тэр хүүхдүүдтэй боловсрал гэдэг юм амар чухал тий. Чи боловсрал ингээд ирээдүйд чи үнэхээр л гоё баймар байв те чамд боловсрал гэдэг юм амар чухал гэ тэр боловсрал гэдэг юм дээр битэр нэг жоохон ингээд нөгөө эцэгхийн зүгээс дэмжих хүчлэх юмнууд л байдаг байхгүй. Жохи эцэгхийн зүгээс пүш хийгээл өччихд болно. Пүш хийгээд өгөөд зөв орчинд нь оруулаад зөв газар нь оруулчихаа тий. Болтон гараад гэж юм шүү дээ. Тий. Гэхдээ энэ дээрээ битүүр яах вэ гэхээр оо эцэгчүүд бас чанга байх хөстэй чанга байна аа. Тий. Чамд ингээд тавих шаардлага тавина. Чи ингээд даалгавраа ингээд жимбитл сайн хэрэгтэй. Оноогоо чи өмнө 87 авсан бол 97 олох хөстэй юу гэдэг тий. Би байсан бол A болох хөстэй гэдэг дээр нь туслаад өөртөө оролцоод тэг яг би нэг амар оролцоод байгаа шин манай ихнэр л оролцож байгаа л энэ ороодоо суугаад тэгтээ тэрийг ингээд жоохон чанга байх үедээ би амар би тэр л чанга байга. Ялангуяа манай ихнэр бол айгүй чанга байга тий. Ингэс нэгс. Би бол нөгөө талаас нь боловсролын чи ингээд боловсрлоод эзэмшчих юм бол чи өөр нэг сүртэй айхтар ингээл сүртэй авьяас мавьяасаа нэх гээл амар сүртэй яагаад бах шаардлагагүй гэх. Тэгээ би нэг илүү жоохон inspirational class нь боловсрол эзэмшчүүл ямар гоё болдог гэдэг талаас нь ирээдүгээс нь аягүй сайн ярих гэж оролдог байхгүй. За нэгдүгээрт нь тийм байгаа. Хоёрдугаарт нь нөгөө progress гэдэг юм аягүй сайн ойлгох байхгүй. Нөгөө progress чи ингээд чи тоглоом тоглоно бид нар гэр бүлтэй те. Тоглоом тоглоо ялагч штэ. Ялагчих юм бол it's fine тий ялагдаж болно шүү дээ миний хүү тий миний охин надад чи гол нь хоёлаа дараагийнхаа тоглох дээр гурав дахь тоглох дээрээ чи ялна. Чи магадгүй өмнө чи 50 э, авцсан байна тий биологи дээр. Одоо чи 55 авцсан бол энэ чиний хувьд амжилт. Буюу ингээд хүн ингээд хүн хизээч ингээд амжилт гэдэг юм ингээд э, ойрхон байдаггүй тий чи хизээч ингээд э, ингээд ингээд шууд гарч ирэл мундаг болчихгүй. Чи шууд анхныхаа хөлбөмбөгийн тэмцээн дээр чи ялахгүй. Тэгэхээр чи ингээд ямар нэгэн байдлаар хичээхэд юм бол чам прогресс гард юм а гэдгийг аягуулсаа ойлгох юм байна. Тэрийг үнэхээр ойлгох юм бол одоо манай баг байгаа зэ 5 настай Синдер. Тэнгүүч чинь эхлээл тоглоом тоглоно хожигч нь анхандаа бүр уйлаад бөөн сүр болон заяа ёо би хожигдсан би чадахгүй би энэ чинь хүсэхгүй байна гэж хайдаг байхгүй юу тэгэл тэр хүүхдээ чи ажиллаа байна ажиллаа байна те миний миний охин it's fine те чи угаасаа хүн чинь ингээд сурдаг байхгүй сайжирдаг байхгүй балетанд явуулсан заяа балетанд явуулсан чинь манай ангийн хүүхдүүд балет амар мундаг би чадахгүй байна би балетанд явахгүй гэж байгаа тэнгүү чинь үгүй ээ миний охин чи ингээд алин өнөөдөр сурсан юм үзүүлчих те за дараагийн дахиж 7 хоногийн сарын дараа сурсан юм чи сарын өмнө юу ч чадахгүйсэн чинь ингээ харж байгаа чи ингээ бүр амар мундаг болцсон байна гэл. Тэгэл амар мундаг болцсон байна гэл. Амар мундаг болцсон гэл. Хүн магтах хэвээр гэхдээ магтаал нь яагаад гэдгийг нь хариулах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо чи хичээсний улмаас чи мундаг болцсон байна. Хичээсний улмаас чи 87 авцсан байна. Болохоос биш чи гой гэр бүл төрсэн бол чи авьяастай төрсэн учраас чи зүгээр л угаасаа л мундаг гэдэг ойлголтыг өгч болох байхгүй юу? Яа зү тий. Тэгэхээр прогрессив хоёр доод нь байна. А тэгээ хамгийн сүүлд нь бид нар зүгээр л гэр бүлээрээ тэгчих зүгээр л happy. Happy. Эцсийн зорилгод бид нар happy байх хэрэгтэй тий. Гой ингээд байга байдлаас ааж жаглах хэрэгтэй. Ирээдүйд том болоод миний хүү ч юм уу, миний охин ч юм уу чи баян байх халамгүй. Тий? Чи хаана амьдрахаа өөрөө сонгох хэрэгтэй. Чи тий юу ийхээ ямар мэрэгчлээ болохоо өөрөө сонгох хэрэгтэй тий. Гэхдээ эцсийн бүлэгт яагаад гэдэг нь чи хаппи л байх хэвээр. Чи азаргалтай байх юм бол чи зураач болж олно тий. Эсвэл зүгээр л чи магадгүй багш байж олно. Зүгээр гой амар гой ингээд тий. Магадгүй зүгээр офисын ингийн ажилтан байж болно. Аавал чи ингээл амарлаг байшинтай ингээл хүмүүсийн залуучуудын одоо ингээл тархийн угааж байгаа тэр нэг амар мундаг машинтай байх юу тоо байхгүй хүн хаппи байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэр хаппи мэдрэмжийг өгөхөд бол гэр бүлэрээ хоолундаа идэхтэй гоё нээлтэл хөөрөлдөд Тэгэл байнгын нэг тэр уур амьсгал нь энэ л та нарын ирээдүйд ингээд те мэдрэх мэдрэмж шүү амьдралынхаа туршаа. Тэрнээс чи ингээд амар сүртэй тийм болох хэвээр ийм болох хэвээр гэдэг юм байна. Тэг ийм гурван юм л Наач л одоо манай big big family-гийн юус гол зорилгыг л хэлээд байл та тий. Тэгэхгүй бол бид тэр яг ирээд яг ажиглаж харсан байхгүй. Манай монголчууд яг л үр хүүхдүүдээ бид нар Монгол хүүхдээ за монголч гэлтгүй ер нь бид нар аав ээжүүд хүүхдээ хүмүүжүүлдэг яг таны наад хэлээд байгаа санааг л сайн ойлгуулаад энэ тал руу чиглүүлээд чийл өөрөө өөрийнхөө амьдралыг авч явна чийл өөрөө өөргөө болгоно гэдэг имийг л ойлгуулаад тэгээ ингээ урмын үгээр ингээд өчгөл юм бол энэ өөрөө яг гэр бүлийн хүүхдийн суур хүмүүжлийн энэ л юм болов битэр зүгээр хувьдаа хараад. Америкээс ирчээ заа юу 4 жил юм шүү дээ тий 3 жил өмнө sorry. 3 жил өмнө Америкээс ирчээд бид нар нөгөө хүүгээ аваачаад амар лаг үнтэй сургууль оролцсон байхгүй. Ховын сургууль. Тэгсэн чинь манай хүн нэг л болтгоо те. Америкт байхдаа нөгөө зүгээр л улсын сургууль байгаа шүү дээ. Бүх бүх боловсролын улсын сургууль. Тэгэл бүгдээрээ нөгөө инклюзив байх хэвээр те. Бие бинийгаа ингээд хамрах хэвээр. Тэгээ хүн болгонд боломж олох хэвээр гэдэг ийм зарчимтай байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь энд ирсэн чинь байдгүй аа одоо нөгөө би хүүхдээ нөгөө сургуульд нь өргөж эхлэхээс эхлээл нөгөө прүсэрээ өргөж өгнө. Бүр амар амар харт овдон машинууд орж ирэл. Тэрнээс эхлээл Нөгөө хүүхдийн чинь тухайн нөгөө сургууль дотор ангийнхандаа нөгөө ингээд юм уусах тэ нийгэм шиг юм хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэл нөгөө хүү чинь ингээд болдгоо аа миний би тэр санжино хоёлаа нөгөө Америкт байхдаа Nike гээд пүүз авсан шүү дээ тий. Манай ангийнхан fake гээд ах, хоромч гээд ах гээл. Тэгэл эхэлж байгаа байхгүй юу? <laughs> What the heck те. Тэгэл дараа жил нөгөөх сургуулиас нь аваад өөр сургуульд очив. Тэгээд гой нөгөө үеийнхэнтэйгээ яг ингээд нэг нэг би ч гэсэн угаасаа очихдоо нөгөө эцэгхийн урал муралд очихдоо ёо би зэр намна ярьчих гэж бодож байгаа юм шиг баг. Яг нэг энгийн тий ингээд нэг гой ингээд гой ингээд нэг зүгээр л ингээд илүү тутуу юу байхгүй тийм хүмүүс байхгүй зүгээр л ингээд хүүхдтэй гоё боловсрол олгож ийл гэсэн хүмүүс байна. Тэгэхээр тэр нь яг маа нэгэн бас нэг чиний сайн хэлдэг юм байгаад байхгүй. Тэгэхээр нэг юм өгч байгаа хүүхдтэй өгж байгаа хүмүүжил үзүүлж байгаа үлгэр дуурайл. Би өөрийнхөө өөрийгөө би хамгийн мондон гэв зүгээр энэ миний арга барил гэхдээ ингээд би ч бас ингээд Америкт байжгаад Америкийн эцэгчүүд ямар байгааг харцсан тий. Тэгээ ингээд өөр улсуудаар явцсан ерөөхдөө нэг юм баримжаад байгаад байна шүү дээ тий. Тэнгүү чин биднэрт ингээд хитрхи ингээд материалист юм амар давмгаалцсан тий. Тэгэл хүүхдэд хүүхдэд нөгөө анханаас нь байглаас заяасан ялгаа гэдэг тэр амар акцент өгөөл тий. Аа. Бүр ингээл тэр ялгаанд би зөвхөн хөрөн мөнгөний ялгааг яриаггүй шүү. Тэгээ хөөхөн өндөр намын ялгаа, бүдүүн тархны ялгаа, эсвэл магадгүй тий царайлаг царай мутагийн ялгаа гэдэг тэр амар акцент өгдөг тий. Тэгэл ингээд тэр чинь ингээд багаас нь сэтгэл зүйд нь амар нөлөөлөд байгаа байхгүй. Би ч гэсэн багтаа ингээд амар майжиг намхан боор гэл тэгэл юм шонхор мөрийн амартай гэл зөндөөд хилүүлжсэн одоо ботон гоч би амар стрессэнд ордог байсан байхгүй нөгөө дарамт нь. Уул нь бол тийм юм байгаагүйсэн бол хүүхд мөрөөрөө л ингээд тий нөгөө би юун дээр сайн блэ би юу ч чадах үлээ гэдэг дээр ингээд анхаараад анхаараад явах гэдэг байхгүй тий. За амар дип шиг байна. Тэгэхээр эн чинь бас нэг хүмүүжлэлтэй заашгүй ярих хэрэгтэй. Яагаад гэвэл эн чинь өөрөө уйлдаад тахгүй хүмүүжлэлтэй тий. Тий тийм байгаад байгаа. За одоо нэг уйлдах нэг ганц юм байна. Би асуучих тий. За тэр нь юу вэ гэхээр одоо 21 дугаар зуун техник технологийн зуун байна тий. Тэгэхээр өмнө нь бол ингээд бидтрийг баг байхад 20 дугаар зуунд бол аав ээж аав ээж бидний хүмүүжил нөлөөлдөг, багш нар нөлөөлдөг, за эргээг найз нөхөд орчин нөлөөлдөг гэсэн бол одоо 21 дугаар зуунд дахиад нэг нөлөөлөх том хүчин зүйл нь техник технологи тий эдгээр ингээд нөлөөлдөг болжээ. Сошиал медиа. Тий, сошиал медиа. За тэгээ за тэгээ инфлюенсер миний хайр асаа. А тэгэхээр одоо ингээд энэ ап бид нар гээл ингээд нөлөөлдөг болжээ тий. Тэгэхээр энэ тал дээр та яаж хүүхдэд энийг яаж ойлгуулж чинь а дээрэс нь та бас яг энэ чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүний хувьд одоо тэр хүүхдээ хүүхдээсээ гадна хүүхдэд ойлгуулахаас гадна өөр одоо танихгүй олон хүүхдүүдэд энүүгээрээ нөлөөж хүмүүжил бас олох гэдэг шүү дээ. Тэр энэ маань яаж хүмүүжүүлэх юм? Энэ талаар нэг яриач. Зөв зөв. А одоо нөгөө бид нар Ингээд нэг юм хоёр амар том урсгал байгаа даахгүй. Нэг нь болохоор хүүхдүүдийн ингээд компьютер тоног төхөөрөмж технологиос хол байлга гэдэг. Нөгөөх нь яг та ингээд ингээд зохистой зохистой хэрэглээ гэдэг байгаа шүү дээ тий. Би зохистой хэрэглээ талд нь байдаг байхгүй. Хүүхдүүд ялангуяа бид нар ирээдүйд нөгөө хүүхдүүд чинь том болоод хинтээ хамтран ажиллах уу, хинтээ оршин тогтнож одоо өрсөлдөж тий. Ингээд одоо яах уу? Амьдрах уу гэдэг чинь тэр технологиг багаасаа эзэмсэж хүмүүстэй л амьдрах байхгүй юу. Тэгэхээр багаас нь бид нар тэрийг хорсноор одоо юу гэдэг юм хагадгүй дээр үед нөгөө хитрхийн шашинч үзэлтэй хүмүүс нь хүүхдээ ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэж гэрээсээ гарахгүй байжгаад дараа нь нөгөө нийгэмд аваачаа гэсэн чинь нөгөөх нь ингээд зөрчилдөд өгдөгтэй адилхан. Энэ багаас нь бол хэрэглүүлэх ёстой. Тэр чи яагаад гэвэл мэдээлэлээ тэндээс л авч байгаа юм. Өмнө нь ээж аваасаа авдаг мэдээлэлээ тэндээс л авч. Харин тэрийг нь хэрэглээнд нь жоохон нөлөөлөө заагаад явах нь шаардлагатай гэж бодож байгаа юм. А тэрийг яаж сайнаар нөгөө хүмүүсийнхаа хүмүүжилт нь боловсролт нь одоо илүү эргээр нөлөөлүүлэх вэ гэдэгтэр би бодоод байгаа хгүй юу. Аа тэгээд угаасаа энэ томьёо хийх болсон шалтгаан тэр байхгүй юу. Ингээд нөгөө хүн болгонд одоо ингээд технологи байна, гар утас байна тий. Хүн болгоо ингээд тэрнээс ингээд мэдээлэл авчаад чинь Тэгвэл энд нь яагаад гой мэдээллийг нь гой сонирхолтой байдлаар хөрвүүлэх юм бэ? Тэр нөгөө хүмүүсийнхаа одоо мөрөөдөлд нь эсвэл одоо боловсралт нь ч юм уу эсвэл нөгөө хүнийх нь одоо хүмүүжлэлт нь ч юм уу тодорхой хэмжээ нөлөөлөөсэй гэдэг бид томьёо хийж байгаа байхгүй. Тэгээ би өөрөө нөгөө амар мэддэг учраас нөгөө хөдөө орон нутаг ч юм уу те ер нь ингээд ийм боломж тааруу хувийн сургууль биш ч юм уу ингээд нэг юм боломж байхгүй за тэр нь арай ялгаатай хүүхдүүдэд тийм хэл сурах өөрийгөө хөгжүүлэх те цаашлаад ингээд гадагшаа явна гэдэг тэр мөрөөдлөө илүү гоё ингээд томруулаад томруулаад өөрөө үйлдэл олох ч гэдэг юм тэрний хязгаарлалт үлдээд байгаа байхгүй юу. Би сая харангаа яваад ирсэн чинь харангаад хоёр хон шиг англиний курс байгаа байхгүй бүхэл бүтэн аймаг цаа. Тэгээд тэр нь ингээд хүмүүс нэг ойчлдаг гэж байгаа. Яг л англи дүүргэлтэнд үрцэн. Тэ нэг л багштай. Тэгээ нөгөө багш нь бас өөрхийн ингээд бас л айхтар мундаг багш биш биш л байж сараа шүү дээ. Тэгвэл чи бусад хүүхдүүд нь ингээд нөгөө сошиал медиагаар ингээд нөгөө би гадаад өстой гоё юм байна. Тэ би ингээд дэлхийн дэлхийн иргэн болох хэвээр байна гэдэг мөрөөдөл байгаа ч гэсэн хаанаас яаж мэдээлэл авах мэдгүй. Сургууль дээр очихоор сургуулийн англи хэл заахгүй. Тэ? Одоо ингээд гоё э, тэтгэлэг мэтгэлгийн тухай мэдээлэл авах гэхэд тэр нь хомс мосоо байхгүй. Тэнгүүч бид нар ингээд томьёо аппликейшнийг хийгээд илүү хүртээмжтэй хүн болгоныг хамарсан. Тэгээд одоо юу гэдэг үнэн ч гэсэн ингээд худалдаж авах боломжийн байдлаар ингээд юм хийя. Тэгээ ингээд Монголд ингээд бараг сая залуучууд байна. Тэр сая залуучууд нь ингээд бараг бүгдээрээ яаж юм гэхээр 99% нь би ингээд дэлхийн иргэн болмоор. Тэг гатгшаа явмаар би өөрийгөө хөгжүүлмээр байна. Би нүд юу лээ юм үзэж нүд тайлмаар байна гэдэг байхгүй. Гэхдээ би яаж гэдэг юм мэдэхгүй байна. А тэгэнгүүт чинь зарим хүмүүс нь амар сайн мэдээлэлтэй. Яг л өдөр болгон гэртэнч бай, сургууль дээр нь ч бай, найзууд нь ч бай яг тэр талаар ярьдаг учраас тэр ингээд төрүүлж боломж байсан. А бус нь болохоор тэр боломж нь байхгүй. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр техник технологи яриад байгаа юм бол тэгвэл тэр боломжийг нь тэр ингээд интернетээр ингээд тэнэг тэнэг ингээд амар сонин сонин хэрэгтэй хэрэггүй юм үзүүлж ирснаас ийм гоё контент бэлдэх хэрэгтэй байхгүй. Гоё контент бэлдээд э, эцэг ихэд нь өгөөчтэй, залуучуудад өгөөчтэй, тэр нь өөрсдийнх нь боловсролд өгөөчтэй, хүмүүжинд өгөөчтэй. Одоо та хоёрын бэлдэж байгаа шинэ контентийг маш их болгоод тэгээд зарим нь үнэтэй, зарим нь үнэгүй те. А үнэтэй байсан ч гэсэн худалдаж авах чадах уу те. Бид нар ингэдэг байхгүй. Хүн болгон ядууч гэсэн савн худалдаж аваад цэвэрхэн байж болох байхгүй. Тэрнтэй адилхан бид нар ингээ хүн болгон те өдөрт 1000 төгрөг зараад гоё контент үзээд ингээд тий боловсролтой хөрөнгө оруулж болтголохгүй томыг нь зориглохгүй. Тайх нөгөө төлбөр тооцооноос болоод бид нэгээд 3 сараар нь 6 сараар нь жилээр нь авах гэж оролдож байгаа л да одоо. Гэтэ явандаа төлбөр тооцоо болчихоор баг өдрөөр нь төлсөн ч болохоор болж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ бүх контентын нөгөө тий хүүхдүүд нь гар утсан дээрээ таблетэн дээрээ ингээд хэрэгтэй юм үзэлт. Тэгээ бид яагаад нөгөө контентын өгтөө илүү гоё интерактив байдлаар гоё хөгжилтэй тий залуучуудад тохирсон байдлаар ингээд хийгээ яваад байгаа байхгүй. Тэр ер нь л бид нэгээ залуучуудыг Одоо би өөрөө тэр хаа байсан дорвтоос ингээл э, явж болж байгаа юм бол надад ямар ч авьяас байхгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо манай залуучууд ч гэсэн интернет дээр өдөрт 3 цаг 6 цаг өнгөрөөж ивэл тэрийг ядаж 30 минутын өөртөө эрэхтэй юмдээ өнгөрөөгөөд тэгээ тэр хүн чинь тэр мондаг мондаг явцсан залуучуудаас мэдээлэл авахаар илүү их ингээд юмыг ертөнцийг арай өөрөөр харж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь л ингээд хүмүүжилч байна уу, боловсралч байна уу, мэдээлэлээ хаанаас авж ийнэ гэдэгтэй шууд холбоотой болчихдог. Тэр хүмүүжилд шууд нөлөөлж шүү дээ. Шууд утгаар нь. Тэ. Заавал хүүхэд гэхгүй том хүн төртөл нөлөөлж шүү дээ. Одоо ингээл та хоёрын одоо янз бүрийн нэвтрүүлгийг үздэг хүмүүс чи та хоёроос аягүй их нөлөөл авсан байна шүү дээ. Тэгэл одоо ингээл өө ингэхстэй маань өө би дөлгөөний их чи төвшөө ах шиг ийм байх юм байна. Тэгхстэй байна. Би өөрөө одоо үг хэлээ ингэхстэй байна. Би бас ийм энэний тухай ийм үзэл бодолтой байх хэвстэй байна гэл. Та хоёр ярианыхаа дундор зөндөө өөрийнхөө үзэл бодлыг ярьдэн шүү дээ. Би хоёлаа дээр ирж зах чи ингээл оо гадагшаа явцсан эх орондынхаа талаар төвч бододгүй хүмүүсийг би үздэг үздэг. Тэнгүү чи нэр ингэсээ тэр чинь нөлөөл واخгүй. Нөгөө хүн чи нэрээд тий те. Хүн яагаад гадагшаа явсан ч гэсэн эх орныхаа төлөө нэг юм хийж болтгүй. Томьёо дээр ороод ментор болоод залуучуудад зөвлөгөө ягаа өгч болтгүй. Ядаж тий. Амар сурчсан. Гол зорилго бол ерөөсөө л энэ юм байна шүү дээ тий. Тэгвэл энэ одоо жишээ зааварч тэр Шведэд байгаа хүмүүс хүртэл энд ороод ингээд бас тэрний талаарх сонирхож байгаа ч юм уу нэг ментор нь болоод одоо томьёогийн томьёогийн зорилго нь ийм заяо. Бид нар нэг одоо хэрвээ залуучуудын боловсрол нөлөөллийг бол нэг сургалтын төвөл нэ штэ. Тэгээл нэг юм дахиад гэхдээ бидний зорилго юу гэхээр бид нар дараагийн сая залуучуудаа нөлөөлөөд тэднийгээ нэг төвшин боловсролыг нь ахиулахын тулд биднэрт одоо 100000 хүн хэрэгтэй бид нар тэр сая залуучуудад нэг багш ч юм уу нэг хүн ч юм уу яриад хүрхгүй. Тэгэхээр хадмын тэг яг л тэр сая залуучуудын чинь мөрөөдөл нь өөр, зорилго нь өөр. Явж байгаа одоо зарим нь ангахаар, зарим нь те компьютер сайенсаар, зарим нь хятад руу явмаар хаа, зарим нь шивэд рүү, зарим нь Америк руу явмаар гаш тээ. Тэгэхээр тэр болгонд нь зориулсан тэднийг чиглүүлэх айгүй олон ментор хэрэгтэй байхгүй. Багш нар хэрэгтэй. Одоо юу гэдэг хятад хэл заадаг, япон хэл заадаг, солонгос хэл заадаг, герман, Америк хэл, те англи хэл заадаг хүмүүс нь. Тэгэхээр тэднийг бид нэр томьёо гэдэг юм платформ үүсгээд Тэд нь ирээд маадер ороод хичээлээ заа. Одоо маадер бараг 600 гаруй ангитай хичээлээд байгаа байхгүй. Англи, Япон, Солонгос те бүх хичээлүүд нь байж байна. Одоо утгагүй хятад нэмэгдэн дараа нь ингээд Европын улсууд нэмэгдэж явж байгаа байхгүй. Одоо Герман байгаа. Тэгээд тэндээ гадаадад нэгэн тэр сая залуучуудын явах гээд байгаа тэр мөрөөдлөөр явцсан, явж байгаа залуучууд нь орж ирээд ментор болно оо мэдв шивэд ирэх чинь шивэдэд ингэдэж шүү тэгдэж шүү тэгдэж шүү. Тэ шаардлагатайг бол ахтайгаа ихчтэйгаа уцаар яриад тэ би ингээд зөвлөгөөр чи эн чи ийм ийм сургууль өгдөг орохдоо ийм ийм материал бүрдүүлээрэ энийг анхаарах хэрэгтэй шүү гэж зөвлөгөө өгнө. А хэрэгтэй бол би одоо юу гэдэг шивэд хэлийг нь зааж өгнө. Ямар хэлийг мэддэг тэ. Тэгээ би ингээд хичээл бэлтэж байгаа хөөх. Тэгээд ингээд чи контентын юм нэг юм платформ болчихж байгаа хөөх. Тэгээ би яагаад залуучуудаас өдөрт 1000 төгрөг аваад байна гэхээр одоо энэ хүмүүсээ бид нар буцаага цалинжуулах хэрэгтэй шүү дээ. Гадаад байгаа менторуудаа, гадаад байгаа одоо одоо хичээл зааж байгаа хүмүүсээ. Тэгэхээр одоо яагаад бид нар 100000 хүн хэрэгтэй гэхээр 100000 хичээл заадаг багш нар бос орны контент бүтээгч нар тэгээ дээр нэмээд менторууд орж ирээд тэгээ энэ чинь цаана сая хүн тэрийг нь үзэхтэй. Тэгээ нөгөө хүн англи хэлний А1 төвшинг би 10 хүн зааж болж байгаа байхгүй хамаагүй. Гэхдээ би дүлгүүний хичээл сурмаар байна. Яг дүлгүүний хичээл зааж байгаа арга барил нь надсаа таарад идэх юм аа. Vibe нь таарад идэх юм аа гэд чамаас сурч болно. Эсвэл нөгөө өөр мундаг 20 жил англи заасан хүмүүс сурч болдог ч юм. Ингээд ийм нөгөө хүмүүстээ сонголт өгөөд тэгээд энэ нөгөө зах зээлийнхаа өрсөлдөөндөр аль мундаг заасан аль мундаг э, одоо э, одоо зөвлөгөө өгснө илүү өндөр мөнгө аваа явдаг ийм л зарчим байгаа даа. Тэгэхээр гадаад байгаа монголчууд маань ч гэсэн манай томьёо томьёо цэг юм руу ороод манайх утасаар яриад эсвэл мэйл хичээл манай фейсбુક руу ороод ментор болж болно, хичээл зааж болно. Тэгээ бүр зарим нэг гэж байгаа байхгүй юу? Би Нью-Йорк явмаар байна те. Эсвэл би Австралийн одоо Сидней гэдэг хотод сурмаар байна. Тэгвэл тэнцэн амьдрал ямар юм? Би мэдмээр байгаа байхгүй юу? Тэгээ нөгөө очисон юм шиг мэдрэмж авахын тулд тэнд байгаа залуучууд нь нөгөө селфи стикээ бариад Тэгээ маад контент хийж өгч байгаа байхгүй. За би ингээ байр болохтой жишээ нь энэ агентлэг рүү ороод ингэж мингэж олсон. Тэгээ ингээ roommate гэж юм байдгийг. Тэгээд энэ гудамжинд тэгдэж шүү. Ажил олохын тулд бид ийм ийм агентлгүүд дээр байдаг шүү. Тэгээ манай ингээд энэ library энэ байна, манай гэрийн орчин энэ байна. Одоо манай хотын энэ гудамж нь ингэдэг шүү гэдэг. Тэгээ нөгөө хүн очих гэж байгаа юм шиг гоё ингээд үзээд оо би тэгвэл ийшээ очимоор байна. Би Нью-Йорк биш би Сиднейг сонгож ин ч гэдэг юм ингээд тэр контент хүртэл байгаа. Цаг. Наад чи хамгийн хэрэгтэй. Аялал маяллаар явах чаа хүн ч гэсэн тань газараа нэг дутуу мэдээлэлтэйгээр нэг дутуу аялчаа авчдаг шүү дээ. Тийм бол одоо бүтэн аялах тэр шансыг нь ийм юм болцоо байна гэдгийг mm-hmm. нэг хідэн төргөө төлөөд явхаасаа өмнө өөрчлөөд бүх мэдээллийг авчаад аялах юм бол тэ утгаар нь аялах нь гэж бас тий. Тийм шүү дээ. Өмнө нь бол ингээд монголчууд ч өвс тийшээ явах гэсэн, ийшээ явах гэсэн тэнд таньдаг хүн байдаг уу? Ийм байдгүй гэл ингээд асуудаг гэсэн бол одоо зүгээр томьёо руу орох юм бол тэнд ингээд хэрвээ вакцинд байвал үзэж болох нь шүү дээ тий. Тэгээ битээрлөө ингээд тий Битээрлүү ингээд гадаад байгаа залуучууд эдэр ингээд холбогдоо те төвшаха дүлгүүнэг чи таны подкастаар ор би энд ингээ харсан энд Монголд байхгүй юмнуудаа ингээ ярмаар байна гэдэг. Битээр ингээ бүгд рүү ингээ хоёрдох нь очиос хүрлцээ айгу муутай байдаг учраас тэр улсууд баярсайхан ах руу холбогдоод томьёотой холбогдоод гэрээ байгуулад тэнд үзэж харсан сурсан мэдснээ өшөө илүү олон эмх цэгцтэйгээр үзүүлж болно шүү. Тэгэхээр тийшээгээ холбогдоорой. Тэ? Ерөөсөө айгүй их залуучууд хийгээд идэх. За баяр үгийн гоё тэгээ <laughs> тий. Сайхан нээлттэй хийсэн. Тэгээд айгүй залуучууд айгүй их сонирхож байгаа. Тий тэгээд гол нь эн чинь нөгөө бид нар өөрсдөө технологийн залуучууд байгаа тий. Тэгээд контент яаж бүтээх хийг мэдж байгаа. Бид нар өөрсдөө багш биш. Бид нар ментор биш. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг холбож байгаа гүүрнэл болъё гэж байгаа. Тэгээд тэр э, ерөөхдөө таны залуучуудын өсрөнгөө хөгжих тийм талбар нь болъё. Тэгээд энэ талбар дээр хоёр талаас нь ирээд ингээ бие биендээ гоё туслаад гадаад байгаа залуучууд амар дуртай шүү Аа би энэ чинь ингээд хятад дээр би танаад ормоор энэ би зүгээр л хүүхдүүдэд надаас аягүй их асуудаг. Би зүгээр олон хүүхдүүдэд мэдээлэл өгмөр байт. Цаад бүгд төргийн болио гэж. Гэхдээ хэрвээ контент өгөх юм бол хичээл заах юм бол бид нар бас тодорхой хэмжээний орлогыг чинь өгнө штэ гэсэн чинь тэгээд явчихна. За, ер нь бол цаг нэглээ яаж энэ амжиж асуух асуулт. <laughs> За, нөгөө яриадсан нөгөө инфлюенсеруудын тухай л одоо асуумаар байна. Монголдод Монголд маань одоо зөндөө олон ингэ нөлөөлөгч нар байгаа шүү дээ, тий. Одоо хуучинч бас байсан баг. Тэгээд нэр танай сүүл чинээр ингээл айгу түгээмэл болж байна, тий. Өмнө нь бол мэдээж нөлөөлөгч нар зөндөө байсан баг одоо сошиал дээр маш олон нөлөөлөгчнөр одоо бий болчихно юм өдрө өдрөөр төрөн гарцаар байна тий төрөл төрлийн одоо нөлөөлөгчнөр тий бараг мэрэгжил болсон юм өмнө өмнө 20 дугаар зуун нөлөөлөгчнөр телевизэд а театрт тайзан дээр байсан бол одоо сошиал дээр байдаг. Үгүй ер нь ингээ хуучны үг харахаар дуучин жүжигчин эсвэл одоо тийм ингээд нэг телевизэр гардаг нэг хэдэн хүмүүс одоо нөлөөлөгч гэж бид нэр одоо боддог байсан мэт тэр үед бид нарт нөлөөлдөг байсан. Тэгвэл одоо одоо сошиал платформ дээр байгаа одоо маш олон төрлийн хүмүүс гараад ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс хүссэн хүсээгүй одоо манай хүүхдүүдийн хүмүүжилд нөлөөлөд байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Та энэ тал дээр юу гэж боддог вэ? Тэгээд шууд хоёр хоёр асуулт зэрэг асууч. Энэ тал дээр юу гэж боддог вэ? Дээрээс нь нөлөөлөгч нар хүмүүсийн хүүхдэд нөлөөлж байгаа бол яг ямар байдлаар нөлөөлөх ёстой юм бэ? Хариуцлагатай байх ёстой мó ёсгүй мó тий? наача амир хэцүү асуудал тий. Одоо ингээл бүр ингээл бүр өөрөө ирэхгүй хүүхдүүд ялангуяа тийм нэг одоо манайхан яриад байдаг тий 16-аас доош насныхан тийм үү. За бараг за 20-оос доош насныхан ч байж магадгүй шүү. Ингээд зөв бурууг ялгах тэр нөгөө judgment гэдэг байгаа шүү дээ. Critical тэр judgment буюу ингээд тэр шүүх чадвар нь яг суугаагүй байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэр шүүх чадвар нь суугаагүй. Тэр чинь ингээд зүгээр л ингээд спонж буюу нэг юм юу байгаа штэ. Юу чамаг авч байгаа. Дээр нь ус асгалаа тэрийг ингээд сороод ороод өөртөө шингэн. Порлон яг яг порлон шиг тийм. Порлон шиг байгаа байхгүй. Тэнгүү чинь тийшээгээ ямар ус цацж ийн гэдэг нь бүр ингээд нөлөөлөгчдийн өөрсдийнх нь бараг одоо бараг одоо хүсэл сонирхол нь дурна. Одоо юу ч хамаагүй ингээд ярьж идэг болчих. Тэгээд сүйдээ зарим залуучууд одоо ингээд натруу бичил тий. Баяраа би ингээд бүр их сургууль сурмааргүй. Би бараг 10 жилийн хаймаар байна. What the юу яриад байгаа юм бэ? Чи яагаад юу яриад байгааг юм чинь. Оо би ингээд гоё юу боллоо гоо ингээд бүр өтөхгүй одоо яг тийм инфлюенсер боллоо гинэ. Мөнгө олдог гэж штеп. Үгүй мөнгө олдог чамд хэн хэлсэн? Тэр хүмүүс чинь мөнгө олдог гэж яриад чамаас мөнгө авч байгаа байхгүй юу? Тэрнээс мөнгө олдгийг батлагдаагүй. Угаасаа Монголд байхгүй. Чи англи хэл дээр контент хийхгүй болохгүй. Юу гэж мэдэхгүй. Наасаа чи амьдрахгүй. Амьдрч чадна л та. Гэхдээ тэр чинь бүр ингээд те 100000 эхлээд нэг юм 10 20 л тэрийг хийж чадж байгаа шүү дээ. Бүгд тэрэ мөрөөдлөөрөө яриад тэгээд нөгөө үндсэн шугамаа алдчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би залуучууд тийм хүмүүс юу гэдэг вэ? Чи балаараад чи сургуулаа сурна. Тэгээд их сургуулаа сурна. 10 жилээ сурна, их сургуулаа сурна. А энэний дараа чамд нөгөө тэр яриад байгаа тэр зөв бурууг шүүх шүүлтүр чинь бий болчихно. А тэр дөр тэр хугацаанд магадгүй чи өөрөө ингээд хажуугаар нь чи тэр янз бүрийн юмудаа хийгээ явж болно те. Тэр инфлюенс инфлюенс өөрсдийнхөө төвшөнд найзууд найзуудтай гоё юм хийгээ явж болно шүү дээ те. Тэгэхгүй болохоор чинь ингээд бүр бүр ингээд солонгорсон амар их мэдээлэл аваа те. Тэрний дунаасаа аль яриан таалагдж байгаа. Ярианых нь өнгөн таалагдж байгаа. Хэлбэр нь таалагдж байгаа хүмүүсийг шош өмсөн таалагдж байгаа. Бүр гадаад тэр үзмжид нь болоо шууд ингээд би ийм л хүн болох юм байна гэж бодсож байгаа юм. Тэгэхээр тэр нь амар сайд зав. Аюу сайд. Тэгээ ингээд нөгөө хүмүүс нь ингээд аа тэр нь хэлээ шүү дээ. Бидний ингээд хүн болоход хамгийн чухал хоёр л юм байгаа шүү дээ. Боловсрал тэг хүмүүжил гэсэн юм хоёр л юм байгаа шүү дээ. Энэ хоёр зүйл дээр л ингээд бүр хүн насанд хүртлээр өөрийгөө юу хүсэж байгаа, юу цаашаагаа ямар хүн болох гэдгийг ойлгон ойлготлол энэ хоёр дээр л хүн төвлөрөх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр инфлюенсерүүд ч гэсэн яг ялгаагүй тухайн хүний боловсролд нь тухайн хүний хүмүүжилт нь нөлөөлж л нөлөөлөх нь ямар нэгэн байдлаар тийм контент ямар нэгэн байдлаар урайлах үйлдэл хийхгүй юм бол өөр худлаа мөрөөдөл ч юм уу тий хуурмж тийм хайж болохгүй тий. Тиймэрхүү зүйлийг ингээд ингээд шүүх чадваргүй залуучуудад өгч нэгж баг энэ нэг ясна гимтэр болчихж байгаа байхгүй. Нэр нэсээ бүр. Яг тэгвэл ямар ч шүүх чадваргүй хөхтэй шин. Тэр хөхтэй чи ингээд өө би ахын чам чихэр өгье. Чи наадах одоо хичээлээсээ гараад чи ингээд тийшээ очих гээд те. Тэгээд нөгөө очисон чи чихрэн байхгүй. Тэ юу? Тэгснэ өө чи дахиад ингээд нөгөө баг гигж байгаа байхгүй. Хүүхдийг хорж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бүр амар зав. Тэгэхээр энийг магадгүй яаж зохицуулах юм сайн мэдгүй л дээ. Нэг арга нь байгаа. Зохицуул гараа нөгөө. Зөв нөлөөлдөг хүмүүс нь илүү чангад байгаа. Тэгэд болоо илүү чанга дуурах. Ягаад улс төр өнөөдөр амар тэнэг хүмүүс гараад байна гэхээр нөгөө мундаг хүмүүс нь дуурахгүй, мундаг хүмүүс нь одоо зориг гарахгүй болох. Тэгэхээр би сүүлийн үед ягаад Instagram дээр би факт би бүр идэвхтэй байх хэрэгтэй байна. Би өдөр шөнөгүй би Instagram-аар ярих хэрэгтэй байна гэдэг чинь муу хүмүүс муу муу жах дээр гэж. Одоо сөргөөр нөлөөлөд байгаа тийм. Сөргөөр нөлөөлөд байгаа хүмүүс чинь бүр улам чанга дуурайд байгаа хгүй. Тэгвэл бид нар дуурах хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар тэднээс илүү чанга дуурч чинь тэр нийгэмд бидний дуу хоолой тэр залуу хүмүүст нь чүүх чадваргүй хүмүүст нь бидний дуу хоолой өргөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд бид нар бас хэнийг гаргаж ирэх хэрэгтэй вэ гэдэг бодох хэрэгтэй байхгүй. Би хэнийг одоо меншн хийх хэрэгтэй, хинтээ би хамт энийг дагаараа гэж уриалах хэрэгтэй тийм. Тэрийг бид нар амар сайн мэдэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж сайн сайн сайн сайн муу бүр <laughs> амар сайнаар нөлөөлөгч тийм. Сайнаар нөлөөлөгч ч юм уу ингээд за энэ энэ бол одоо үед ингээд манай нийгэм байх хэрэгтэй ингээд зөв дүр юм аа. Мэдээж эсрэг дүр байж ижил эн чинь ингээд хүмүүс ялгаа шүү дээ. Гэхдээ сайн дүр дээрээ бид илүү их ач холбогдлооч тэрэн дээрээ илүү их мууг муулахын оронд сайныгаа илүү их дэмжих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр харин наадман дээр чи яг тантай 100% санал нэгдтiin. Тэгээд нөгөө илүү чанга дуурах ёстой гэдэг дээр бол битээр бас яг энэ байр суурин дээр байгаад нэг ийм санаачлаад байгаа байхгүй. Битээр нэг нөлөөлөгч 100к гэдэг. Бид нар чанга дуурахын тулд а бусад нөгөө нөлөөлөгчнөрөөс буруугаар нөлөөлөд байгаа нөлөөлөгч нөрөөсөө бид нар өөрсдөө эдгээр бол тусдаа улсууд юм шүү гэдгийг бас ингээ ойлгуулахаар нэгдээд нөгөө илүү чанга дуурахын тулд нэгдэх юм бол бид нар илүү чанга дуурах юм байна гэд бид нар нөлөөлөх 100к гэдэг нэг юм одоо бүлгэм гэх юм уу ийм ингээ байгуулах гэдэг байгаа юм. Тэгэхээр хэрвээ таныг хүсэх юм бол энэ дээр орооч ээ гэдэг аль биесээр урилгыг ингээ танд өгөө. Бүгдээрээ хамтдаа илүү чанга хүчтэй дуугарья, илүү чанга нөлөөлье зөвөр хамгийн гол нь. Гой гой тийм эерэг юм байвал би тэгэл мэдээч тий. Би ч гэсэн 100 ката шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө 100 к бол 100 ката бүх одоо зөвөр нөлөөж энэ сошиал орчин зөвөр ашиглаж байгаа. Гэтэ зөвөр ашиглаж байгаа гэдэг айгуусаа зөв ойлгох хэрэгтэй. Аа нөө тэр чинь бас амар ингээд хүн болгоны нүдээр ингээд амар өөр болж байгаа. Тэгэхээр байгаад байгаа. Одоо хүн болгоны хүлийн зөвшөөрдөг те одоо юу гэдэг хүмүүжлийн тухай, боловсролын тухай те одоо юу гэдэг урлаг соёлын тухай өөр юу гэдэг чинь нөгөө хүн байх ёстой нөгөө үндсэн ур чадрууд нь шүү дээ. Тэрнтэй холбоотой контентуудыг л бид нэр дэвргэх хэрэгтэй. Дэмжиж тий. Тэр бол одоо чинь зөв үн те. А тэрнээс ч л одоо юу гэдэг хин нэгний улс төрийн байр суурь эсвэл ховны үзэл бодол одоо юу гэдэг мэдхгүй нэг юм тэр тэр ингээл тэр бол зөвч байж болно бурууч байж болно. Аль өнцгөөс харж байгаас болно те. Нөгөө хүний итгэл үнэн шүү. А гэхдээ universal truth буюу absolute үнэн гэж байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. Хүн хизээч одоо юу гэдэг маргааш бид нар нэг аян эхлүүллээ те. Одоо юу гэдэг хөдөө хор нутагт байгаа эсвэл гэр хороолт байгаа хүүхдүүдийн мэдгээ те. Одоо нэг боловсролд нь хэрэгтэй нэг юм шин мэдээл гарлаа тэрийг бол бүгд дэмжих хэрэгтэй байхгүй зүгээр ямар ч нөхцөлгүйгээр те аа нэг уусаа зөв буруу гэдэг яагаад шаардлага байхгүй дебет хийх шаардлагагүй зүйл байхгүй Тэгэхээр гой санаатай байна тийм. Ястай гоё. Нэг нэг асуулт байна. За амжих уу? Амжих. Болтон руу нэг харчих уу? Юу одоо ингээд э, юу яаж юм л та битээр ингээд юмнуудыг анзаараад байсан чи манай хүүхдэр бас илэрсэн нэг юм. Сүүлийн одоо нөлөөлөгч нараас авч байгаа нэг зүйл ер нь ингээд одоо манай нийгмээс авч байгаа нэг юм маш одоо их мөнгөний талаар яригадаг байгаа учраас жоох хөвгдөд хүсэн үсээгүй шууд ингээл мөнгө олох тухай ингээл багасаа ингээл яриад цөм мөнгөтэй болох талаар яриад дансаа холбох молбох гэл одоо манай хүүхдэр нэг жишээ гарсан байхгүй юу ээж аа миний мөнгийг миний данс руу игээр ингээл багасаа ингээл амар тийм юу хагаад нэг талаараа ингээд хүүхд ингээд амар одоо энтлийг ойлголттой болох юм шиг боловч нөгөө талаараа бас ингээд тэр хүүхд тэр насан дээрээ одоо өөр зүйл дээр анхаарад өөрийгөө боловсруулах ч юм уу те ин дээрээ фокусламар байтал одоо мөнгийг нэг тавиал те шууд ингээл мөнгө олох мөнгө олох мөнгө олох гэл ингээл явах гэдэг юм шиг юм хэсүүлээд анзаарчихсан. Тэгээ энэ байдал нь хүүхдүүдэд хүртэл ингээд нөлөөлөө төрүүлэл мөнгө олох хэвээр мөнгө чухал гэл ийм байдлаар би болол та энэ дээр өгч утдаг. Тийм. Аа бид нар яг энэний нөгөө нөгөө нөгөө юу нөхгүй бид нар өсөктөө ингээд нөгөө тал нөгөө тал нөхгүй нөгөө мөнгө төрөг гэл ингээл ер хатуу ингээд үнэлдэггүй, боддоггүй тэгэл явж исэн тий. Тэгэл ингээд нэг өдөр ирсэн өө штэ сайхан амьдрахын тулд ингээд ажиллах хэвээр маань ингээд бид нэг ажиллаад ирсэн генерал цахгүй юу тий. Тэгэл ажиллаад байвал болох юм байна, ажиллаад болох юм байна гээл тий ингээд ботцсон. Тэгэнгүүт чинь нөгөө дараагийн генерацийн манидыг харангуйтай хөөх хідөө 48 жил ажилласан тий За арайч та биш. 30 40 жил ажилласан те. Тэг өөрхий тэгэл ингээ байж байгаа юм уу ухааны бодох гэдэг аахгүй. Тэгэнгүүт чи би яаж энэ хүмүүсээс илүү амьдрах вэ гэмч наа мөнгө юм байна гэдэг нэг айгүй шорт катаар энэ үүсэж байгаа аахгүй. Тэгвэл тэр холбоосон дээр нь Тэр бол үнэн. Энэ бол хөдөлшгүй үнэн байхгүй юу? Ирээдүйд хүн сайхан амьдрахын тулд мөнгө л хэрэгтэй. Яг нь сайхан гэдэг маань нөгөө материалын байдлаар ш тэрнээс одоо би хүүхдүүдтэй ярьдаг юм бол хаппи амьдрах хэрэгтэй тий. Тэгэл болоо. Тэгэхэд тэр тэр шорткат үсэж байгаа байхгүй юу? Холбоос. Тэгэн хүчин тэр холбоосон дээр тоглож байгаа хүмүүс. Одоо та чиний яриад байгаа те бидний яриад. А тэрүүгээр нь тоглож байгаа. Тэрүүгээр тэр жижигхэн мөрөөдөл дээр нь шууд тоглож байгаа. Буюу одоо ингээд ийм өө чи мөнгө олж болох юм байна те. Өө ингээл ингээл ингээл Google дээр ингээл хідэн юм тохируулаад болчтой шүү дээ. Өө YouTube дээр ингээл болчтой шүү дээ. Хідэн story ингээл болчтой шүү дээ гэдэг тэр мэдээллийг зарж мөнгө олдог хүмүүс ингээ аягүй хүсчих واخгүй. Тэгэхээр тэр одоо юу гэдэг нөгөө бид нар чинь нөгөө органикаараа ямар нэг юм ингээ гарч иж байгаа юм бид нар ингээ хүчээр дарах гэхээс илүүтэйгээр За тэгвэл нөгөө урсгал дээр нь органикийг нь л одоо ингээд амар сайн гаргаж ирэхгүй зохицуулт гэдэг ч юм уу те янз бүрийн байдлаар энэ хүмүүсийг ойлгуулж чадахгүй байх л та. Тэгэхээр ингээд нөгөө миний нэг бас хэлэх хүмүүс дуртай үгээд байхгүй юу. Америкууд яагаад ингээд багасаа амар том өрөөдөлтөй болж өсдгийг ихээр нөгөө баатруудыг өсгөж байгаа байхгүй юу. Баатар бүр hero заяа. Тий. Багасаа бүр ингээд өө тэр тэр Marvel-ийн баатрууд те домог олцсон баатрууд заяа. Тэгээ тэр нь амьд хүн эсвэл хиймэл дүрүүд Тэгээд хүн чинь ингээд тэр баатар харахаараа би тэр баатар шиг болно тий. Одоо ингээд супермен гэх юм би ингээд хүн тусалдаг мундаг том тий дэлхийг аварсан одоо баг э, хорвоо дэлхийн сүнхөөс аварсан мундаг хүн болно гэлгээл тэр ингээд кинод үжих юм надаа баатруудын дүрийг төрүүлж тарьдаг учраас тэднийг дагаа өссөн байх. Тэрнтэй адилхан бид нар одоо тэр хурдан мөнгө олох хүсэл хүсэл мэдээлэлд ингээд шумбаад байгаа хүмүүс дээр бид нар өөр баатруудыг төрүүлэх хэрэгтэй байна. Өөр илүү одоо юу гэдэг тий үнэхээр хөдөлмөрөөрөө ингээд тий боловсрлоороо одоо хүч чадлаараа гарч ирсэн тэг үнэхээр баяжцсан. Тэ? Үнэхээр л чи мөнгөтэй нь холбох гэдэг юм л оо эн чин ингэж худлаа ингэж худлаа худлаа худлаа авна ингэж баяждаггүй маа. Баяд тэр чи худлаа фейк түүх шүү, хурамч түүх шүү. Жинхэнэ одоо юу гэдэг чи үнэхээр л мөнгөтэй олмаар байл үнэхээр хөдөлмөрөөрөө яваад дэлхийн тэр мондөг сургуульд нь ороо тэ одоо юу гэдэг за боли мондөг сургуулийн боли л да зүгээр Монголд ч гэсэн амар гоё сургууль төгсөөд тэгээ ингээд гоё мэрэгчлэрээ ажиллаад амар гоё амьдарч болдог гоё тэгээ тэр хангалуун байж болдог гэдэг дүр зургуудыг бид нар гаргаад ирээд тэгээ тиймэрхүү бас хүмүүсээ бас гаргаж ирэх юм бол бас тэгэл төрөний хилдээ бас дарагдах байлгүй тий. Тэгэхгүй одоо нөгөө нийгэмд байгаа органик юмнуудыг бид нар хүчээр ингээл унгаах гал байх юм бол шиг болохгүй л ах. Яг тийм. Нөгөө талаасаа бүг гэл нэг юм гараад ирэх бах те нэг юм. Нөгөө бааtruуд нь одоо жишээлбэл Америкийнх дээр одоо нинжин сэтгэлтэй нэг баатар ч юм те эсвэл нөгөө бусдад тусалдаг нэг баатар хүн алзаад юу гэдэг ингээд бааtruуд гэтэл манай Монголын юу шинээр болохоор яг тийм төрлийн бааtruуд нь цөөхөн харин мөнгөтэй хүн гэдэг юм баатар хийрөө болсон хүмүүс Америк байгаа даа. Тэр нь яаж болсон мэддэхгүй. Тийм. Эсвэл худлаа ярьж байгаа хүмүүс тэрнээс үлгэр жишээ аваад яг тэр шиг болмоор байна гэл те. Тийм. Тэгэхээр мөнгөтэй болсон баатар нь яаж мөнгөтэй болсон тодорхой биш. <laughs> Тийм болохоор л тэр нь айгүй эвгүй байгаад байгаа байхгүй тийм. Тэр одоо манай шинэ генерацийн одоо баатарууд бол дандаа тийм ингээд өө наа чин тийм мундаг шүү дээ. Өө наа чин тэнд байжсэн шүү дээ. Өө наа чин ингээд тэр улсуудаар яваад ингэсэн шүү дээ. Өө наа чин ийм гоё одоо шинэ нөгөө ганж ахлан байна шүү дээ тий. Тэр эд шидийн орн тэр үл жишээ нэг баатар واخхой. Жишээ тэрийг ингээ аймаасаа дүүлгээ дүүлгээ сон. Би ингээд би ингээд тий ганж ахлан ах шиг болох юмсан гэдэг тэр мөрөөдөл нь айгүй олон залуучуудад тэнцээ байгаад байгаа байхгүй. А тэгэнгүүт нь одоо өөр янзаар спортын баатар, юуны баатар тий ингээд нэг төрлийн баатар. Баатруудыг л тэгээ нөгөө хүүхдүүд чинь тэднийг харж одоо тэдрээс инспирэшн авч мотивац авч ингээл. Тэгэл нөгөө мөнгө ярьдаг худлаа ингээл амар хурдан аргаар мөнгө олуулдаг гэдэг хүмүүс чинь байж л юм. Гэхдээ тэр хүмүүсийг маш цөөхөн үнэлт авах байхгүй явандаа. Органикаараа тий. Хүчээр биш. Байх. Тийм мэдээ. За тэгэл магадгүй нэг 10 жилийн биш нэг 12 жилийн дараа ч юм уу дахиад шин төрлийн өөр төрлийн тухайн нийгэмдээ яатсан дахиад нэг өөр төрлийн мөнгөний холбогдлоо нэг хайгш магадгүй юм байна. Бидний үед бол улаан төрөвч байжээ. Одоо нэг хүүхдүүдийн үед сошиал мөнгө болох болжээ. А яг үнэ. Дараагийн дараагийн шинэ иргэний одоо хүүхдүүдийн донд бас дахиад нэг өөр төрлийн мөнгөтэй холбоотой тэрүүгээр нь тоглолт хийдэг тий. Тим зүйл бас түүх юм. Тэгэхээр нөгөө угаасаа нөгөө юуны холливуудын хяндар ч гэсэн дандаа нэг муу бааtruуд гарч ирээд үхээлээд юм зү. Нөгөө нөгөөдгийн сайн бааtruуд нь дараад гэсэн чинь бүр улам том болж гарч ирээл улам том гарч ичээл тий. Баатар дотоо гэдгийг нэрээс та. Энийг бас яриа л байгаа. За одоо нэг нөлөөлөх асуултыг асууя. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр та түрүүн айгүй их нөгөө нэг сайхан амьдрах, хаппи амьдрах тий гэл ярьлаа шүү дээ. Энэ хоёрын ялгааг таны хэлээд өгөөч тий. Яг яавал сайхан амьдарч ийн гэж ойлгох уу? Яг яавал энэ бол хаппи амьдралаа гэж ойлгох юм. Одоо ингээд нөгөө түрүүнд хоёлаа 100 кама гэж ярьсан шүү дээ, тий. Тэгээ тэрэн дээр ингээд амар их хүмүүс ингээд амар инзэглэдэг юм байна л да. За. Ингээд өө би ингээд нөлөөлөгч байхын тулд би амар олон фолловертай байх хэрэгтэй ч юм уу, тий. Би ингээд олонний танил байх хэрэгтэй ч юм уу, тий. Би тиймэрхүү буруу ойлголт яваад байгаа байхгүй юу? Яг үнэндээ нөлөөлөл гэдэг чинь би ямар нэгэн мэдээллийг хүнд өглөө Тэр миний өгсөн мэдээлэлээр нөгөө хүн нь ямар нэгэн байдлаар сайжраад амьдрал нь өөрчлөгдөөд эсвэл одоо юу гэдэг нэг ухаарад те нэг юм зөв чиглэл рүү орчвол байх юм бол зүгээр нөлөөлөл байгаа байхгүй юу. Тэгээ ялангуяа нөлөөллийг бүр иймэрхүү жишээн дээр би авах амар дуртай байхгүй юу. Одоо ингээд нийгэмд ялгаатай хөгжилтэй ч юм уу ингээд ялгаатай орчинд амьдарчсан хүмүүс байдаг байхгүй юу те. Тэр хүмүүс дунд нь аа тэд тэднийх нь төлөөлөл нь гарч ирээд заа юу төлөөлөл нь гарч ирээд яриад дуу хоолойгоо хүргээд тэгээ хүлэн зөвшөөрөгдөөд тэгээ нөгөө босод тэр нийгмийн ялгаатай хүмүүстэй ингээд нэг юм урам зориг өгч чинь чинь бүр амар гой нөлөөлөх байхгүй юу. Жишээ авлаа. Одоо нөгөө сайхнагаа залуу гэсэн мэдхүү. Тэр чинь амар олон фолловертэй, фолловертэй биш те. Одоо 10 хэдэн мянган фолловертэй. Тэгсэн мөртлөө мань хүн тэр яг сайхнаатай адилхан те ялгаатай э, одоо хүмүүст бол амар том үлгэр дүрэл болж байгаа байхгүй бас нэг ойдвгээ залуу байдаг те таягтай тэгээд ингээд ийм компани мөртлөө хангалцсан те тэд чинь жинхэнэ одоо инфлюенсерүүд буюу жинхэнэ нөлөөлөгч нь байхгүй Тэр заавал сошиал медиа дээр нөлөөлөгч байхад үгүй шүү дээ. Яг тэрүүгээр илүү олон хүнд хүрдэг гэдэг гоё юм байна. За бүр хөдөөний манаа нөгөө баатар шин ховдоос хааруул төрсөн гэл манаа шинаа гэж тий. Ховд ховдын хүүхд хараад тэрийг бүр ингээд үйлжих шүү. Яна би ингээд манай хажууд манай хажуу те энэ хороолд байсан ах ингээд ийм хол явж болт юм бол би ч гэсэн чадах юм байна гэдэг тэр нөлөөлөлтийг авч байгаа те. Нэгдүгээр тэр те нөлөөлөгчнийг ярьсных би энийг гоё тодорхойлтыг хэлж байна. За. Хоёрдугаарт нь нөгөө хаппи амьдрах тэр сайхан хангалуун амьдрах гэж байна шүү дээ те. Хүн хаппи амьдрахын тулд хүн өөрт өөрийнхөө одоо мэдрэмжийг аягүй их сонсоод тий би юунаас таашаал авч ин би хинтээ байхдаа ямар байхдаа би гоё ингээ хацралтай байна гэдгээ багасаа ойлгочих юм бол тэг явандаа ойлгочих юм бол чи ингээд нэг үн чинь нийгмийн эдэс болохоор нэгдүгээр гэр орно найз тэг гэр бүл Гэр бүлийнхаа нэгдүгээрт нь хоёрдугаарт нь найз нөхөд тий би хинтээ ханг аут гэж чинь ямар амралтын өдрөөр хинүүстэй нийл чинь тий. Гуравдугаарт нь нөгөө чи ажил мэрэгжил тийм үү би ажил мэрэгжил дээр үнэхээр хамт олонтойгоо сэтгэл хангалуун байна уу? Би хийж байгаа ажлынхаа одоо зорилгот нь би итгэж гин үгүй тий. Тэг хамгийн сүүлд нийгэм би нийгмийн лидс юм чинь Тэгэхээр ингээд би ингээд нэг юм ширээ гэж бодож байгаа байхгүй өөрийгөө тий. Тэгэх юм бол энэ ширээ нь энэ дөрвөн дөрвөн дөрвөн юм чинь дөрвөлээ ингээд бат бөх байж ийж би ингээд дөрвөлэнд нь би цаг зарж ийж Тэгээ тэрнээсээ би ингээд өө би нийгэмд хэрэгтэй юм хийж байгаа юм байна. А би ингээд манай найз зөвхөртэйгээ байхдаа би амар гоё ингээд юу ч бодохгүй гоё хаппи байж байгаа юм байна те. А би ажил дээрээ ирэхээр би ингээд үнэхээр ажил мэргэжилтэд дуртай те. Би ингээд хөгжиж чинь цаашаа болж чинь. Тэгээ би гэр бүл дээр ирэхээр ингээд халуун долоогоор амьсгалтай би болж чинь. Энэ энэ дөрөв дээр дөрвөлн дээр нь та хоёр боддоо мөнгө байхгүй байхгүй. Мөнгө байхгүй байхгүй. Мөнгөний аспект байхгүй. Би ингээд үнэхээр те би багадаа ч гэсэн бодохоор ингээд 10 хэдүүлээ бид нар нэг өрөөнд байж хата бүгдээрээ нохош ингээд ингээд тавган дээр ус тавьчаад <laughs> уралтыг ял ингээд усаа ингээд хилээрээ нохош боллоо. Тэгэл амар гоё ингээд байсан. Хаппи мөчтэй бид болохоор бодож байгаа байхгүй. Би гэр бүлтэй амар хаппи байсан тий. Яг тэрнтэй адилхан тэр тэр зүйлүүдээ хүн тэгшин авч явах юм бол тий. Хүн хаппи явж чадна гэж бодоод байгаа байхгүй. Амьдралаа хаппи болгож чадна. Тий амьдралаа хаппи болгож чадна гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр ямар ч тийм мөнгөний аспект байхгүй байгаа байхгүй тий. Яг мөнгөтэй байвал үнэхээр энэ дөрвийг хийхэд амархан уу амархан те би илүү те одоо гэр бүлийнхэнтэй яж хата оо хэдүүдээ гой хоолнд орё гэж дагуулаа авчираад гой эрсрэн гарахаар бидний уур амьсгал гой болчихж байгаа байхгүй тэгэхээр мэдээж мөнгө л энэ дээр фактор мөн үү мөн те гэхдээ 100% тэр чинь номер 1 биш байхгүй тэр чинь одоо дэмжигч фактор болохоос биш номер 1 биш болчиход байгаа байхгүй дэмжигч нэг тийм байна вау <laughs> шал тэнийг яачлаа. Би өөрөө амарлаа ингээд бүх юмыг нөгөө тэр happiness-ийн асуудлыг шийдчихсэн юм шиг байна нөгөө шиг. Бра бас амар стресстэй. Энэ дөрөв чинь хүн болгон амьдралынхаа туршид нөгөө энэ тэнцүү авчиж чадахгүй. Хэрэг нураачихгүй хин шиг те. Яг үнэ одоо ингээд энэ дэмжигнэж амьдрд юм шүү те. Яг үнэ наа чи өстэй зүүн те. Хүн ингээд up down up down одоо ажил дээр ирлээ. Бизнес болохоо байлаа. Тэгэл бид нар хоорондоо ингээд баахан өстэй болохгүй байж ингээд бахрах нь бахраад уурлах нь уурлаад тэр чинь ингээд манай ажлын Одоо би одоо бизнес гэдэг ширээний хэл дэмжигнэл хэлж байгаа байхгүй тий. Эдийн засаг болоо будааллаа тий. Эсвэл найз нөхдөдөө ямар нэгэн асуудлаас муудлаа. Гэр бүлийнхэнтэйгээ дандаа гоё аахгүй муудна. Хүүхдүүд манай охин ч одоо жоохон том болж байгаа тий. 8 дугаар анги болж орох гэж байна одоо ингээл. Тэгэл хайда охин надтай ярихгүй марихгүй гэл бөө юм болно шүү дээ. Чинь тэгээд дандаа гоё юм гэж байхгүй шүү дээ. За төгсгөл төгсгөл болж байна. Тэгэхээр төгсгөлийн нэг нэг асуулт асуугаад тэгэл дуусгах. <laughs> Болж байна уу? Болж байна. Эсвэл харин хоёулыг нь асуулт асуух. Үгүй ээ. Үнийг асуулт би асууна. Аа за окей. Чи асуух уу би асуух. Хоёр танилцах гэдэг юм шүү. Маш их асуух танаас ингээ бүр ингээ ухаж гаргаад яриулаад баймаар байгаа байхгүй тий. За чи эхлэх үү би эхлэх. За би төгсгөлийн бац. За тэгээ аа. Би нэг ий бацдаг би гэж. Би бас чамаагч бацдаг гэж шүү дээ. За дутгаараа хэлээд. За нэг ий юм байгаад байгаа. Би энэ дээр бас тантай бас таны үзэл бодлыг сонсомоор байна л та. Ерөнхий боловсрал гэл ингээл бид нэр суур мэдлэг итэр гэл 10 жилд бидрийг байхад бол 10 жил одоо бол 12 те ингээд өгдөг. Тэгэхээр энэний ерөөсөө суур мэдлэг гэж юу вэ? Яг ерөнхий боловсралтын сургууль яг хүүхдүүдэд яг юуг толгойд нь хийцснээр а энэ бол цоор мэдлэг авцсан хөхт байна гэж бид нар яг яг ойлгох ёстой гэдэг тал дээр би ингээ айгүй том асуулт ингээл яваад байгаа байхгүй нийгэмч өөрөөч тэр тэгэнгүүтээ одоо өнөөдрийн суур боловсролын систем буруу байна гэдэг тэгвэл зөвийг хэлэлдэх хэрэг бас мэдэхгүй байгаад байдаг те тэгэхээр би бодохдоо бол миний бодлоор бол энэ суур одоо мэдлэг яг тэр хүүхдэд яг юуг нь олгочоод одоо заа чи суур боловсролтой болоо шүү гэд гаргах юм нь болохоор нэгдүгээр өөрөө өөрийгөө олох чадварын тэнд маш сайн суулгаж чад. А хоёрдугаарт бид нар нөө ярианы ихэнд хэлээдсэн шүү дээ. Юмыг зөв бурууг маш сайн шүүдэг болгочоод ингээ гаргах юм бол энэ бол суур боловсролынхоо мэдлэгийг маш сайн авсан байна. Одоо манай 10 жилийнхээ энэ хоёр дээр маш сайн төвлөрч хичээлүүдэд заах юм бол энэ өөрөө их суур боловсрол юм байна гэж би хувьдаа хараад байгаа юм. Та энэ дээр нэмэх юм байна уу? Эсвэл миний энэ хоёр гаргасан юмн дээрс эсвэл энэ биш юм а гэдгээр хэлэх юм байна. Таны үзэл бодлыг би наад хоёрт чи яг угаасаа асуултын эхлэн би шууд наад хоёрыг бодсоохгүй юу? Тийм угаасаа тийм зөв бурууг шүүх Тэгээ би өөрөө өөрийгөө олох гэдэг юм айгүй том хоёр чухал байгаа байхгүй. Одоо би ингээд тэр Монголын боловсрол болохгүй байгаа 10 жилийн боловсрол болохгүй байгаа мэдж байгаа бүгдээрээ мэдж байгаа тийм яагаад болохгүй вэ гэхээр механик юм заагаад байгаа. Цээжлүүлээд байгаа механик юм заагаад байгаа. Нөгөө чи өөртөө нь ажиллахгүй байгаа байхгүй өөртөө тийм багш зөрөгдтэй. Багшд зориуд сураад байгаа байхгүй. Бараг л тийм яг үнэ багшаасаа би approval авах гэж заяа. Тийм. Хамгийн том манай боловсролын асуудал юу гэхээр би багштаа таалагдах гэж бүр 12 жил зүтгэж байгаа байхгүй. Тэгэн гүчин би амьдрал дээр гараад яах вэ? нөгөө миний комплекс үсчих. Би хэн нэгнээс дүн авах хэвээр. Би хэн нэгнэр би өөрийгөө жаач хийх хэвээр. Хэн нэг намайг би ингээд би нэг юм хийчээд Захирлаасаа би гой болж гинэ гэдэг үг сонсохгүй бол би хангалттай биш үнэ гэж өөрөө очиж байгаа байхгүй. Би чадахгүй байна те би болохгүй байна. Нийгмийн чамайг мундаг гэхгүй бол би болохгүй байна гэж очиод байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тэр наад хоёр чинь би бүр амар цанал гэж байна. Зүгээр ингээд бид нэ манай хөгч нөгөө Америкт ингээд сургуульд сурж явах үед нь би гээд юу сурдаг юм бэ гэж би очиж харсан байхгүй. Тэгээ би эхэндээ ууралсан байхгүй. Наа чи юу ч заахгүй шүү дээ. Юу заасан гэсэн чинь ингээд ангийг нь хоёр уучж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүтээ за чи та нар Хиллерийг дэмжигч шүү. Та нар Трампыг дэмжигч шүү За ингээд та нар ингээд компанид ажил явуул. Хоорондоо хэлэлц. Өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хамгаал гэж байгаа байхгүй. Мэтгэлцээ л үргэлж. Мэтгэлцээ тий. Тэгэл ингээл нөгөө хүмүүс чинь ингээл хоорондоо яриад тэ интернетээс судлаад энэ нөгөө ер нь Хилларигийн давуу тал нь юу вэ? Сул тал нь юу вэ? Трампын сул тал нь юу гэдэг. Тэгээ ингээд маргааш нь ирээд нөгөө нэг үлрэлийн турш хүмүүсийг ингээд Вөө юу за математик наа хөгч математикта хоцорлоо биш. Монгол хэлэн бадардаа тий. Нөгөө англи хэлэл ингээл явлаа. Тэнгүүч чи тэр хүүхдээ яаж ийн гэхээр те өөрийнхөө үжил бодлыг хамгаалж сурж ийн, хүмүүстэй мэтгэлцэл сурж ийн, те үтгэл үнэмшлээ одоо юу гэдэг олц хайж орж сурж ийн тийм үү. Тэгэхээр ингээд нөгөө өөрийгөө олж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд нөгөө анги дотор нь ингээд бараг л ингээд дундуур нь аягүй хүүхдүүдийг хооронд нь яриулдаг. Тэгээ чи юу бодож чинь? Чи яг юу мэдэрч чинь? Тэ? Сая чи энийг энэ хүүхдийг ингэсэн. Тэгвэл та нар юу гэж бодож чинь? Би нөгөө өөрийгөө одоо олох юм дээр аягүй ажиллах байхгүй. Тэгэхээр тэр амар чухал. А нэг нэмэх юм байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ 10 жилийн боловсрал дээр Угаасаа бид нар ирээдүйд ямар нэгэн байдлаар механик мэдээлэлээр өрсөлдөхгүй. Механик мэдээлэлээр өрсөлдөхгүй гэдэг нь бид нар математик хэн сайн мэддгээрээ, хим сайн мэддгээрээ тий одоо хэн олон юмыг цээжснээр өрсөлдөхгүй. Юугаар өрсөлдөхгүй хэр бид нар хүмүүстэй хүмүүстэй нөлөөлж чадах чадвараараа өөрийгөө илэрхийлэх чадвараараа тий тухайн орчин дасан зохицох чадвараараа эсвэл одоо юу гэдэг чи нөгөө эрүүл байж өөрийгөө одоо юу гэдэг илүү одоо өөрийнхөө потенциалыг 100% нээх чадвараараа ч гэдэг. Тиймэрхүү одоо зөөлөн орчин софтвер чадвараар өрсөлдөх гэдэг нь шүү дээ. Тэгэнгүүт чинь тэрийг бид нар суур баг дээр аюу сан авчаад а ирээдүйд бид нар ямар нэгэн мэрэгжил ч юм уу ямар нэгэн зүйлийг хийх болохоор тэр зүйлийг айгүй хурдан сурч чадах чадварыг л бид эзэмшдэг шүү дээ аахгүй тий. Learn to learn гэдэг аахгүй юу тий. Ямар нэгэн шин зүйлийг сурах арга барилыг нь бид эзэмшсэн байх хэрэгтэй аахгүй. Тэгэхээр саяны хоёр дээр нэмэх нь сурахыг сурах Яаж сурах вэ? Яг бол одоо бид нар ингэж байгаа шүү school based системээс skill based систем рүү явж байгаа байхгүй. Энийг би одоо ингээд бүр ярих амар дуртай. Сургуулийн системээс сургууль дээр суурилсан системээс ур чадвар дээр суурилсан систем рүү. За чамайг би программист болгоё заяа. Чам 6 сар л хэрэгтэй. Чамд 4 жилийн боловсрол хэрэггүй. Чи яад уу суур юм авцсан байхгүй юу? чи 4 жил их сургууль сурцсан, 10 жилээ сурцсан. Одоо чи 6 сарын дотор сураад гол нь чам тэр тэр 6 сарын дотор зүйлийг шин зүйлийг сурах чадвар нь байна гэдэг чинь тэр л болохгүй. Тэр чинь суур боловсрал байна. Яг үнэ. Тэгээ би маргааш 6 сар болоод код өчөнгөтэй Google-д ажиллаж орсон. Маргааш нь очихдаа чи одоо юу гэдэг юм одоо юу гэдэг амар супер юу хэлнэ мейкап артист болно. Тэ? Тэгвэл мейкап артистийн талаар чи судлаа сураад тэрийг болгоод окей болно. Тэгээ 2 жилийн дараа программист гэдэг мэрэгжил байхгүй болно. Ягаад гэвэл бүх юм хурцтай өөрчлөгдөн шүү дээ. Тэнгүү чинь өө төвшөөч ажиллахгүй болчлоо. Одоо тэгвэл дахиад нөгөө шинэ ур чадвар эзэмшнэ. Тэгвэл шинэ ур чадвар эзэмшүүл нөгөө чинь нөгөө шинэ ур чадварыг эзэмших суралцах тийм ур чадвар хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй суралцахыг суралцах гэдэг чинь хамгийн зөв. Бид нар сурч чадаагүй, дийлэнх маань сурч чадаагүй төгссөн учраас амьдралынхаа туршид ингээд дандаа проблемтэй яваад шүү дээ. Проблемтэй байгаа. Тэгээд би хөн юугээ зохицуулж чадахгүй шүү дээ проблемаа тий. Жижиг юм аач сурч чадахгүй ингээд тал тал сэгэлдэг баахан тийм үү. Одоо ингээд маань залуучууд байна шүү дээ. Ингээд их сургуулаа төгсгөж сурсан програм хангамжийн мэдлэг нь одоо зөв зүгээр одоо бүр бүх тэр технологиуд бүгд алга болсон. Одоо бүр цохоо шин технологи. Одоо ингээд бидний томьёо аппликейшн нэг платформ дээр хийж штэ. Маргааш нөгөө платформ хуучин. Тэр мөч дахиад шинийг сурах шаардлагатай байна. Шинэ арга барилаар өө ин чинь хуучин гэдэг байсан бол одоо бүр цоо шинэ юм ихсэн. Тэрийг сураал сураал явж байгаа. Угаас нөгөө сүүлийн үед нөгөө life long learning буюу насан турш шин боловсрал гэдэг юм байна шүү дээ. Тэр нөгөө л ороо явчих. Насан турш шин боловсрал. Би насан туршдаа сурахгүй юм бол угаас нийгэм чинь чамаас хурдан явж байгаа. Тэгэхээр тэрэндээ хуучраад явж байгаа гайхалтай. Гэхдээ бүр ингээд өөртөө үзэл бодол нэгтэй хүнтэй уулзахаар ямар сайхан байх гэж санана. <laughs> Өөр хэрцээ юм шиг ярих гэдэг. Амар байлаа. Нэр нэр шүү. За энийг бол ямар юм бэ? Дахин дахин үзэл ямар хүмүүс ер нь бол ингээд дахин гүйлгээл дахин дахин үзэх хэрэгтэй. За тэгээ ерөнхийдөө дуусч байна. За төгсгөлийн асуулт. Таныг базаач. <laughs> Төгсгөлийн нэг базаач. Энд бол нэг яригдаагүй нэг ганцхан зүйл байгаа. Заавал ярих хэрэгтэй юм байгаа. За би ял юм ярих гээгүй. Тэгээ одоо энэ контент бол сошиал ингээд хадгалагдаж үлдэн, телевиз дээр гарна. Тэгэхээр магадгүй хүнийг намайг ингээд нэг юм тред хийж байгаа юм шиг. За энэ буруу ярих юм бол энэ чинь насан турш чинь. Насан турш чинь үлдэх контент чинь үлдэх хогч шүү гэж байгаа юм шүү. За ээж нь үзэх бах. Тэгэхээр би харин баярсан хаахыг ээжтэй зориулж ээжийнхаа одоо тэр сайхан чанаруудаас нь дурдаад ээжтэй бас өнөөдрийн баяр сайхныг бий болгож өгсөн юм чинь бас талархах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Яа тэр аавын ярьж байгаа. Тийм хэлэлд нь ингээд тий өнөөдөр өдий дайм ийм ундаг байгаа. Энэ олон залуучууд өдөр таа нийгэмд одоо зөвхөн сошиал дээр биш шүү дээ амьдрал дээр одоо ингээ маш олон залуучуудад нөлөөлж чадж байгаа нөлөөлөгч нь болсон. Одоо таны хамгийн анхны нөлөөсөн чинь таны ээж шүү дээ тий. Тэгэхээр чи танд энэ суур мэдлэгийг хамгийн сайн өгсөн, суур боловсролыг хамгийн сайн өгсөн хүн бол ээж гэж тодорхойлоод байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр ээжидээ зориулаад сэтгэлийнхаа талархлын үгийг бас энэ телевизээр хүргээсэй. Тэгээ ээж нь телевизээр олж үзээсэй гэж бодож байна тий. Окей. Одоо ингээд нөгөө нөгөө нөгөө багт Намаг байхад манай аав насарцсан шүү дээ тий өд болсон. Тэнгүүч ээж ганцаар болж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр ээжийн нэг амар чанар гэдэг хөөхгүй. Тэр нь юу гэхээр ингээд бүр зогсолтгүй тэмцэгч ийм чанар гэдэг хөөхгүй ингээд би ингэчлээ ингэчлээ ердөө ингээ хоошо суугаад би ойлж ясны ч мэдгүй байхгүй. Тэгээд ай Дөрөв нь зогч яа. Нөгөө Монгол талхтан дээр чинь Араа өөдрөвчих гээд юм гэж. Үс нэр жикнээсээ яд юм шүү. Бүр амар яд юм шүү. Тэ ялангуяа нөгөө асууж байгаа нөгөө талигач шүү дээ, тэ. Тэр чинь бүр амар асуудаг, тэ. Тэгэхээр бүр амар. За бүр амар тэмцэх чанар гэдэг байхгүй. Тэр нь үнэхээр ингээд хязгаарч буучихгүй. Зүтгэл энэ, зүтгэл энэ. Тэгэл хүүхдүүдээ ингээд хоол хоол хоол хор тормоор хоо тормоор гэхэл тэгэл зарах хэвээр байвал зараал тэ. Тэгэл хийх хэвээр ажлыг хийгээл. Бүр ингээд Солонгос руу очичоо тий би Америкт нөгөө Турк руу бийж байгаа нөгөө төгсөл дээр урж байгаа байхгүй би амар азтай ээж байгаа төгсөлтөн дээр авчихсан, Америк төгсөлт дээр авчихсан тийм. Тэр амар гоё юм байна. Тэгээд очичоод би ажил юм гэж хамж амарсан. Ээжтэй ажил олж өгнгээ настай хүмүүс ажил хийдэг юм байна гэх тийм. Би ингээд хідэн төрөх чамаагүй очиод дүүд чинь очиод өгч тийм. Одоо манай ах дүүнэр бүгдээрээ ингээд зарим нь хөдөө амьдарч байгаа, зарим нь бас ингээд байр маргүй байдаг байхгүй юу? Тэгэнгүүт чинь ингээд ингээл нөгөө бүх хүмүүстүүдэд бодоол тээ би энэ ч ч өгсөн хаач явсан бодож шээ тэгэл ингээл Угүй таныг би аялуулахаар авчирсан шүү дээ. Өө ингээл тэрний нөгөө одоо ингээл ач зэтайгаа нийлээ бүр амар олон болсон. Тэрний хүүхдэд нь тийм авах хэрэгтэй, ингэх хэрэгтэй гэл нөгөө бүх юм уу хүүхдүүдийн төлөө зориулаад тэгээ гол нь байнгын тэмцэгч. Тэр үл одоо ингээл миний миний бүр цусан байдаг байхгүй. Би тэрийг үл ингээд харж байгаа л авцсан. Хажууд нь байгаа юм чи тий. Тэгэл бүр нойр олохгүй яваал тий. Тэгэл унтчихтай ингээд бүр ингээд шүдэ ингээд зуугаад ингээд харив харилдэн шүү дээ. Бүр тэгтлээ ажиллаж байсан би санд байхгүй. Тэгэхээр мэдээж тий Зүгээр та ерөөсөө яг болчих хэрэг. За энийг гоё гоё монтаж тийш. Амар тэнийг болгооч. Гоё монтажлаа. Тэг мэдээж угаасаа тий. Одоо ингээл ээж байгаа айгүй олон улс орон үзүүлэх хичээл үзүүлсээр л байгаа тий. Нөгөө би нөгөө хаппи байх хэрэгтэй гэдэг чинь тий. Ээж ч гэсэн хаппи байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр ээжэд ингээд айгүй аль болох та өөрийгөө яа тий өөртөө. Тэгэл ингээл юм өргөн хүчин авч хүүхдүүд өгцөд байгаа юм. Яг тэгдэг байхгүй юу? Тэгэл ингээд гадагшаа гадагшаа аяллаар авчихсан. Тэгэл оо яй шопинг яах гэсэн. Нөгөө хэдтэй л бас ингээд гарч гай. Та 60 ээж таны одоо 60 цаг болсон. Та одоо тий гоё ингээд тий гоё ресторан ор гоё хоол ид найзуудтайгаа амар гэд. Тэг бид нэгэд түрүү жилийн хамгийн том бидний хийсэн юм байр авчихсан байхгүй ээжлээ. Тэгсэн байсан тий. Тэгээд одоо та таны наад барьсан зүгээр таны шоудах байр шүү гэж. Найзуудаа ачраад хөзөр тоглол тий даалгаваа тоглол юу гэдэг чи ингээд. Тэгэл одоо ингээд төлж барахгүй одоо амар их ингээд тийм юм мэдрэмж байгаа надаа. Тэгээд энийг одоо ингээд урт удаан яанда. Азралтай байсан да. За тэгээд дуусгая. За баярлалаа. За тэгээд өнөөдрийн big big family-гээр маш их юмыг ойлгож авсан баг тэр дундаа миний бодлоор бол маш их захиа бичдэг тэр өсвөр насныхан 20 гарч аваа тэр залуучууд аюу их тэр асууж байгаа асуултандаа баярсахаа ахын ярианаас хариултууд авсан байхаа гэж бодчих. За дараагийн big big family-гээр уулзцаая. За баярлалаа. За баярлалаа.